እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ magnetism ይሆናል ወይም ደግሞ ማግኔታዊነት እያልን ልንጠራው እንችላለን። ስለዚህ magnetism ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ከማየታችን በፊት ማግኔት በራሱ ምንድን ነው የሚለውን እንይና ከዛ ተመለሰን ወደዚህኛው concept እንመጣለን። አሁን ማግኔት ኢዝ ፒስ ኦፍ አይረን ዳት አትራክትስ ሰብስታንስስ ላይክ አይረን ስቲል ኤንድ ኒኬል አት ዲስታንስ ይለናል። so ማግኔት የምንለው ነገር የተለያዩ ብረትን፣ አረብ ብረትን ወይም ኒኬልን የመሳሰሉ ነገሮችን ከርቀት መሳብ የሚችል ነገር ነው ይለናል። ስለዚህ ይህን ነገር ለምሳሌ እናንተም የተለያየ ነገር ላይ አይታችሁት ሊሆን ይችላል። የተበላሸ ቴፕ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ቴሌቪዥን ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ even headphone ኣችሁ ሲበላሽ ውስጥ ላይ ያለችዋን ነገር ብታወጧት የምታገኙት ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያላቸው ነገሮች ናቸው የሚሆኑት። ስለዚህ ይሄ ማግኔት እያልን የምንጠራው ነገር ከርቀት ብረትን መሳብ የሚችል ነው። ስለዚህ የተወሰኑ የብረት አስተኔዎችን ከርቀት መሳብ የሚችል አይነት የሚሆን ነው። ራሱም የብረት አይነት ነው። ራሱ እዚህ ጋር እንደምታዩት የ iron type ነው ነው የሚለው ወይም ደግሞ piece of iron ነው የሚለው። ስለዚህ ማግኔት እያልን የምንጠራው የብረት አይነት ምንድን ነው የሚያደርገው ማለት ነው? የተለያዩ ብረት አስተኔዎችን ወደ ራሱ ከርቀት የሚስብ ነገር ነው ነው የሚለን። እዚህም ጋር አንድ experiment መስራት እንችላለን። እናንተም ልትሞክሩ ትችላላችሁ ቤታችሁ ውስጥ። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ብረት ወይም ደግሞ ሚስማር ሊሆን ይችላል አሊያም ስፒል ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ነገሮችን የብረት አስተኔዎች እንደዚህ ሰብስበን እነዚህ የብረት አስተኔዎች iron ሊሆኑ ይችላሉ፣ steel ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ አረብ ብረት የምንለው ማለት ነው። ከዛ ኒኬል የምንለው ሊሆን ይችላል። ከነዚህ የተሰሩ የተለያዩ ቁሳቁሶች እንደዚህ አስቀምጠን ከዛ ማግኔት ከላይ ጠጋ አድርገን ብናየው ምን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሚስማሮች ወደ ማግኔቱ ይሳባሉ እንደምታዩት ነው። ስለዚህ ተሳቡና ከማግኔቱ ጋር ተጣበቁ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ብረቶችን ከርቀት እየሳበ ወደ ራሱ የሚያጣብቅ ነገር ምን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው? ማግኔት እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማግኔት እያልን የምንጠራው ነገር እንዴት ነው የተገኘው? ለመጀመሪያ ጊዜ ደግሞ የት አካባቢ ነው የታየው? ወይም ደግሞ ሰዎች እንዴት አድርገው ነው ይሄንን ነገር ማግኔት የሚባለውን ነገር ስያሜ የሰጡት የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድን የሚለን? the word magnet comes from ነው የሚለን ስለዚህ ማግኔዥያ ከሚባል ቃል የመጣ ነው። ማግኔዥያ የሚለውን ነው ወደ ማግኔት እየተባለ አሁን ላይ የሚጠራው ማለት ነው። ማግኔዥያ ማለት ደግሞ ጥንታዊ ከተማ ስትሆን ትገኝ የነበረውም Middle East እያልን ወይም ደግሞ መካከለኛው ምስራቅ እያልን እንጠራው የነበረው የድሮ የሀገር መዋቅር ሲሆን አሁን ላይ ደግሞ ቱርክ እያልን የምንጠራት ሀገር ውስጥ ማለት ነው። እዛ ጋር በምትገኝ ከተማ ነው። ስለዚህ እዛች ከተማ ላይ በብዛት ይሄ ማግኔት ነገር መገኘቱ እና እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ደግሞ የዚህን የማግኔት ነገር ላይ የተወሰነ ምርምር አድርገውበት የነበረ ስለሆነ ከዛ ስያሜ የመጣ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እያሉት ይጠሩት ነበረ ማለት ነው። የመጀመሪያው ማግኔት ዋዝ ኢን ፎርም ኦፍ ስቶን ኤንድ ኮልድ ሎድ ስቶን ይለናል። ወይም ደግሞ ምንድነው ማግኔት መጀመሪያ በድንጋይ መልክ ነበረ የሚገኘው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያየ የድንጋይ አይነት ቅርጽ የሚመስል ነገር ሆኖ ነበረ የሚታየው። ከዛ lodestone እያሉ ይጠሩታል። ያ ማለት ምንድነው leading stone ነው ወይም ደግሞ መሪ ድንጋይ እያሉ ይጠሩት ነበረ ነው የሚለን። ስለዚህ ለምንድነው መሪ ድንጋይ እያሉ ሊጠሩት የቻሉት የሚለውን ነገር ስናይ እዛ አካባቢ የነበሩ ሰዎች ይህንን ለየት ያለ ነገር ስለነበረ በጊዜው ለምሳሌ በክር አንጠልጥለው በሚያሽከረክሩበት ጊዜ መጨረሻ ላይ ሁለቱ ጫፎቹ ወደ ሰሜን እና ወደ ደቡብ የሚያመለክት ጫፍ ላይ ይቆማል እና ጊዜም ወደ ሰሜን አቅጣጫ ላይ እያመለከተ ስለሚመጣ ወደ ሰሜን አቅጣጫ ያለውን ነገር ከአቅጣጫ አንጻር ወይም ደግሞ ይሄ ይመራል ወደሆነ አቅጣጫ ሊመራን ይችላል የሚልና ምናልባትም ይሄ አሁን ወደኋላ ላይ የምናየው ሊሆን ይችላል ልክ የተለያየ ኮምፓስ እንድንጠቀምበት ወይም የተለያየ አቅጣጫን እንድናውቅበት የሚያደርግ የማግኔት አይነት ስለነበረ ስለዚህ በዛ በጊዜው ይህንን ድንጋይ leading stone ወይም ደግሞ መሪ ድንጋይ እያሉ ይጠሩት ነበረ የሚል ነገር ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ታሪካዊ አመጣጡ በተወሰነ መልኩ ይህንን ነው የሚመስለው። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች አሁን ላይ ማግኔት በተፈጥሮም ሊገኝ ይችላል ልክ አሁን እንዳልነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ አርቲፊሻል ሊሆን ይችላል። እዚህም ጋር እንደሚለው magnet can be natural or artificial ነው የሚለን በተፈጥሮም ሊገኝ ይችላል ወይም ደግሞ በሰው ሰራሽ መልክም ሊገኝ ይችላል ነው የሚለን። በተፈጥሮ ማለት ልክ እንደ ድንጋይ ለምሳሌ እዚጋ ጋር lodestone የምንለው አሁን ለምሳሌ በተፈጥሮ የሚገኝ ነው። በተፈጥሮ የሚገኝ ልክ የድንጋይ ቅርጽ ያላቸው ነገሮች ያሉ ማግኔቶችን እነሱ በተፈጥሮ የሚገኙ የማግኔት አይነቶች ናቸው የሚሆኑት። ከዚህም በተጨማሪ ግን specially ይሄ ዘመኑ በጣም ቴክኖሎጂ እያደገ በመጣ ቁጥር በጣም ብዙ አይነት ማግኔቶችን በሰው ሰራሽ መልኩ እየተሰሩ ወይም ደግሞ እየተፈበረኩ ይገኛሉ ማለት ነው። እነሱንም እዚሁ ጋር የምናያቸው ናቸው የሚሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ አርቲፊሻል ማግኔት ሳር ማግኔት ዛት ፕሮዲውስ ባይ ፒፕል ነው የሚለው። ስለዚህ እነዚህ artificial magnet እያልን የምንጠራቸው ማግኔቶች ሰው የሚሰራቸው የማግኔት አይነቶች ናቸው የሚሆኑት። እነዚህም ውስጥ ለምሳሌ አርቲፊሻል ማግኔት ሳር ሜድ ኦፍ አይረን ኤንድ alloys of iron such as steel ይለናል። ስለዚህ እነዚህ ማግኔቶች የሚሰሩት ሰው ሰራሽ የምንላቸው ማለት ነው። የሰው ልጅ እነዚህ ማግኔቶች ሲሰራ ከ iron ከብረትና እንዲሁም ደግሞ alloys እያልን ወይም ደግሞ ቅይጥ እያልን የምንጠራቸው ነገሮች ይኖሩናል። ስለዚህ ለምሳሌ እንደ steel ወይም ደግሞ እንደ አረብ ብረት ካሉ ነገሮች ጋር አንድ ላይ ቀይጠን የምንሰራው የማግኔት አይነት ሲሆን ይህንን artificial magnet እያልን እንጠራዋለን። ወይም ደግሞ ሰው ሰራሽ ማግኔት፣ በሰው እጅ የተሰራ ማግኔት እያልን ልንጠራው እንደምንችል ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ artificial magnet እያልን የምንጠራቸው የማግኔት አይነቶች እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን? አርቲፊሻል ማግኔትስ ሃቭ ዲፈረንት ሼፕ ሰች አስ ሬክታንጉላር ባር፣ ሆርስ ሹ፣ ዩ ሼፕድ ኤንድ ሲሊንደሪካል ይለናል። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ካያችሁት ሰው ሰራሽ የምንላቸው ማግኔቶች የተለያየ አይነት ቅርጽ ሊኖራቸው ይችላል። ለምሳሌ rectangular bar ወይም ደግሞ አራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው እንደዚህ አይነት ነገር ማግኔት ሊኖር ይችላል። cylindrical magnet ሊኖረን ይችላል። ወይም ደግሞ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት የበርሚል ቅርጽ ያለው ልንለው እንችላለን። ስለዚህ cylindrical ቅርጽ ያላቸው የማግኔት አይነቶች ይኖራሉ። እንደዚህ አይነት ማለት ነው። ስታያቸውም ከጫፋቸው ክብ ነገር የሆኑና ሙሉ ዘንግ ነው የሚመስሉት ማለት ነው። ልክ እንደ ዘንግ አይነት ቅርጽ ያላቸውን cylindrical magnet እንላቸዋለን። ሌላኛው ደግሞ horse shoe magnet ወይም ደግሞ የፈረስ እርካብ ቅርጽ ያላቸው ነው የምንለው። ያ ማለት ፈረስ ጋር ለመወጣጫ የምንጠቀምበትን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ የእንደዚህ አይነት ቅርጽ ያላቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ U shaped magnets የምንላቸው ወይም ደግሞ የ U ቅርጽ አይነት ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛው letter U የምትመስለው አንችን አይነት ቅርጽ ያላቸው ማግኔት ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ artificial magnets ናቸው። የሰው ልጅ በራሱ የሚሰራቸው የማግኔት አይነቶችን artificial magnet የምንላቸው የተወሰኑትን ቅርጾች ነው ያየ ነው ማለት ነው። አሁን ስለ ማግኔት ይህንን ካየን magnet and non magnet substances የምንላቸው አሉ። ያ ማለት በማግኔት የሚሳቡና የማይሳቡ ንጥረ ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ በማግኔት የሚሳቡትን ንጥረ ነገሮች magnetic substance እንላቸዋለን። ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛው ምዝጋ እንደሚለን can attracted by magnet ነው የሚለን። ስለዚህ በማግኔት ይሳባሉ ማለት ነው። non magnetic substance ከሆኑ ደግሞ ካኖት ቢ አትራክትድ ባይ ማግኔትስ ወይም ደግሞ በማግኔት ሊሳቡ የማይችሉ ንጥረ ነገሮች ናቸው ብለን እንመድባቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የእነዚህን ምድብ ስናይ አሁን አንድ experiment እዚህ ጋር እንስራና ከተለያየ ንጥረ ነገር የተሰሩ ሳንቲሞች ሊኖሩን ይችላሉ። የሳንቲም ቅርጽ ያላቸው ክብ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እዚህ ጋር experiment ልንሰራ ነው። ስለዚህ የትኞቹ በማግኘት ይሳባሉ፣ የትኞቹ ደግሞ በማግኘት አይሳቡም የሚሉትን ነገሮች በደንብ የምናይበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከኮባልት የተሰራለ ከ wood ወይም ከእንጨት የተሰራለ፣ ከፕላስቲክ የተሰራለ፣ ከ rubber ወይም ደግሞ ጎማ እያልን ከምንጠረው ነገር የተሰራለ፣ ከ iron ወይም ከብረት የተሰራ ከ steel ወይም ደግሞ ከአረብ ብረት የተሰራ ይኖረናል። ከ gold ወይም ደግሞ ከወርቅ የተሰራ ይኖረናል። ከ copper ወይም ከመዳብ የተሰራ ይኖረናል። ከ glass ወይም ደግሞ ከብርጭቆ የተሰራ ይኖራል። ከአሉሚኒየም የተሰራ ይኖራል። ከወረቀት ወይም ከ paper የተሰራ ይኖራል። ከኒኬል የተሰራ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እናንተ እዚህ ውስጥ የትኞቹ የትኞቹ የሚሳቡ ይመስሏችኋል? በማግኔት አሁን እዚህ ጋር ማግኔት ብናስጠጋ የትኞቹ የትኞቹ ንጥረ ነገሮች የሚሳቡ ይመስላችኋል? እስኪ ከዚህ ውስጥ የተወሰኑትን ዝርዝሩ። ለምሳሌ በማግኔት ሊሳቡ የሚችሉ ሶስት በማግኘት ደግሞ አይሳቡም ብላችሁ የምታምኗቸውን ሶስት ዘርዝሩ እስኪ አሁን እሺ ስለዚህ የተወሰኑትን ዘርዝራችሁ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን እዚህ ጋር በማግኔት የሚሳቡትን እናያቸው። ስለዚህ አሁን ማግኔታችንን ይዘን ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ነው። ማግኔታችንን ጠጋ ስናደርግ ምን ምን ተሳቡ ማለት ነው እንደምታያቸው። ስለዚህ በማግኔት የተሳቡት ኮባልት እዚህ ጋር በደንብ እዩት። የኮባልት የ iron፣ steel and nickel ተሳቡ። ሌሎቹስ ሌሎቹ ደግሞ ምንድናቸው ማለት ነው? እነን ማግኔቲክ ናቸው። አሁን በደንብ እዩዋቸው። እነዚህ በማግኔት የተሳቡ ነገሮች ምን እንላቸዋለን ማለት ነው? magnetic substances። በማግኔት ያልተሳቡትን ደግሞ ወደታች የቀሩትን ደግሞ ምን እንላቸዋለን ማለት ነው? non magnetic substance እንላቸዋለን። አሁን magnetic substance ከምንላቸው ውስጥ እዚጋ በደንብ ካያችሁት እዚጋ ምን ይለናል? ኮባልት አለን። ስለዚህ ኮባልት magnetic ነው፣ በማግኔት መሳብ የሚችል ነው። iron እዚጋ ወይም ደግሞ ብረት በማግኔት የሚሳብ ነገር ነው። ስቲል ስለ ስቲል ወይም ደግሞ አረብ ብረት እያልን የምንጠራው የብረት አይነት እሱም በማግኔት የሚሳብ ነው። ኒኬል እያልን የምንጠራው የብረት አይነት ደግሞ እሱም ምን ይሆናል ማለት ነው በማግኔት የሚሳብ ነው። እነዚህ አራቱ በማግኔት ተስበዋል። ሌሎቹ ግን ሁሉም በማግኔት የማይሳቡ ናቸው። አሁን በደንብ እዩዋቸው። አሁን copper ለምሳሌ copper ን ስታዩት ምንድን ነው እዚህ ጋር copper ምንድን ነው? copper ብረት ናቸው አይደለ? ብረት አስተኔዎች ናቸው። ነገር ግን በማግኔት መሳብ አልቻሉም። አያችሁ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለን አሁን all metals are not attracted by magnet፣ ሁሉም ብረት አስተኔ ነገሮች በማግኔት ላይሳቡ ይችላሉ እያለን ያለውን በደንብ እዩት። ምክንያቱም ብረት ስለሆነ ብቻ ወይም ደግሞ ብረት አስተኔ ስለሆነ ብቻ በማግኔት ይሳባ ማለት አይደለም። ለምሳሌ አሁን gold የብረት አይነት ነው። አሉሙኒየም የብረት አይነት ነው። ብረት አስተን ከምንላቸው ውስጥ የምንመድባቸው ነው። copper ም ልክ እንደዛው። ነገር ግን እነዚህ አሁን gold፣ copper፣ አሉሙኒየም እነዚህ እነዚህ ነገሮች ግን ምን አይሆኑም ማለት ነው፣ በማግኔት አይሳቡም ማለት ነው። ማግኔት እነዚህን ነገሮች attract አያደርጋቸውም። ስለዚህ እናንተም በደንብ እዩ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ጊዜ ግራ እንዳያጋባችሁ ለዩ። ከብረት አስተኔዎች ውስጥ የትኞቹ ናቸው የሚሳቡት? ብረት አስተኔ ያልሆኑ ነገሮች በማግኔት አይሳቡም ሲጀመር። ነገር ግን ከብረት አስተኔዎቹም ውስጥ ደግሞ የተወሰኑት ብቻ ናቸው የሚሳቡት። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ካየናቸው ውስጥ ኮባልት፣ iron፣ steel፣ ኒኬል እነዚህ አራቱ በማግኔት መሳብ ይችላሉ ወይም ደግሞ magnetic substance ናቸው። ሌሎቹ ግን እንደ እንጨት፣ እንደ ጎማ፣ እንደ ፕላስቲክ የተለያዩ ነገር እንደ ወረቀት፣ ብርጭቆ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ጠርሙስ ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች በሙሉ ግን ምንድናቸው ማለት ነው? በማግኔት አይሳቡም። ይህንን እናንተም ልትሞክሩት ትችላላችሁ። ምናልባትም የተበላሸ ቴፕ ወይም ሬዲዮ ወይም ደግሞ የተለያየ ነገር ማግኔት ልታገኙ የምትችሉበት ነገር ካለ በዛ መሞከር ትችላላችሁ። የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ከእንደዚህ አይነት ንጥረ ነገሮች የተሰሩ ነገሮች ይሳባሉ አይሳቡም እያላችሁ መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛም ላይ ለምሳሌ ብረት የሚመስሏችሁ ነገሮችን እንደ ቁልፍ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ሌላም ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሳንቲም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ሳንቲምንም ልትሞክሩ ትችላላችሁ። የተለያዩ ሳንቲሞችን አወጣችሁ በማግኔት ይሳባሉ አይሳቡም። ስለዚህ የሚሳቡ ከሆነ የተሰሩባቸው ንጥረ ነገሮች ከነዚህ ከሚሳቡ ንጥረ ነገር ወይም ደግሞ substances ከ magnetic substance ሊሆኑ ይችላሉ። የማይሳቡ ከሆነ ደግሞ ከ non magnetic substance እንደተሰሩ ልትለዩቸው ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መሞከር ትችላላችሁ። ምናልባትም የተበላሸ earphone ወይም headphone ሊኖራችሁ ይችላል። እዛም ውስጥ ማግኔት ስለሚኖር የ speaker የሚያወጡ ነገሮች ድምፅ የሚያወጡ ነገሮችንም ካያችኋቸው እነሱ ውስጥ ማግኘት ይኖራል። ስለዚህ እሱን ማግኔትም በመጠቀም ማግኔቱ ብረቶቹን ይስባቸዋል አይስባቸውም የሚለውንም ነገር በራሳችሁም መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ በዚህ ቪዲዮ ላይ ነው በመጀመሪያው ማግኔት ምንድን ነው? ማግኔት የት አካባቢ ተገኘ? በመጀመሪያ ደረጃስ ደግሞ ማግኔትን ምን እያሉ ይጠሩት ነበር የሚሉትንም በደንብ አይተናል። ስለዚህ ማግኔዥያ ከምትባል በአሁኗ በቱርክ ከምትገኝ ከተማ እንደተገኘ አይተናል። በዛ ላይ ደግሞ ማግኔት የሚስባቸውና የማይስባቸው ማቴሪያሎች ሊኖሩ እንደሚችሉ በደንብ አይተናል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ማግኔትን በተፈጥሮ ወይም ደግሞ በሰው ሰራሽ መልክ ልናገኘው እንችላለን ብለናል። ስለዚህ የሰው ልጆችም እኛ ራሳችን የምንሰራቸው ብዙ አይነት የማግኔት ነገሮች ሊኖሩም እንደሚችሉ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ቆዩ። እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ማግኔታይዜሽን ወይም ደግሞ ምግነጣ እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ magnetization ምንድን ነው የሚለን the process of making a magnet by stroking or other method is called magnetization ይባላል። ስለዚህ ይሄ እያለን ያለው ምንድን ነው አንድን አካል ከማግኔት ጋር በማጋጨት ወይም ደግሞ ከማግኔት ጋር በማፋተግ ወደ ማግኔት የመቀየር ሂደት ምን እንለዋለን ማለት ነው magnetization ወይም ደግሞ ምግነጣ እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድን ብረት ወደ ማግኔት የመቀየር ሁኔታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ብረት እንዴት ነው ወደ ማግኔት ይቀየር የሚችለው የሚለውን ነገር በደንብ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነው magnetization እያልን የምንጠራው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ experiment እንስራ። እንደምታዩት ነው ልጁ አንድ ሚስማር ይዟል። ስለዚህ ትልቅ ሚስማር ይዞ ወደ ትንንሾች ሚስማሮች ለምሳሌ ትንንሾች ሚስማሮች ጋር ማስጠጋት ብንችል ምን እንደሚፈጠር እዩት። አሁን አስጠጋ ነው ሚስማሩን። ስለዚህ ሚስማሩ ተመልሶ ሲወጣ ሚስማሮቹን ይዛችሁ ሄደ እንዳብሮ አልሄደማ። ማግኔት ቢሆን ምን ያደርጋቸው ነበረ? ማግኔት ቢሆን እነዚህ ከ steel የተሰሩ ሚስማሮች ስለሆኑ ምን ያደርጋቸው ነበረ ማለት ነው ይስባቸው ነበረ ወደ ራሱ። ነገር ግን ይሄ እንደምታዩት ነው፣ ራሱ ሚስማር ስለሆነ አንዱ የሚስማር ዘር ስለሆነ ሌሎቹ ሊስባቸው አልቻለም ማለት ነው። ነገር ግን ይህንን ሚስማር ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው magnetization አይደለ እያለን ያለው። ይህንን ሚስማር ግን ወደ ማግኔት መቀየር እንችላለን። እንዴት አድርገን ነው ወደ ማግኔት ልንቀይረው የምንችለው? አንዱ እዚህ ጋር በደንብ የምናየው ነገር ወደ ማግኔት ለመቀየር ምንድነው ከማግኔት ጋር ማፋተግ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከማግኔት ጋር ለተወሰነ ጊዜ ብታፋትጉት ምን ይሆናል ማለት ነው? ሚስማሩ በራሱ ወደ ማግኔት ይቀየራል ነው እያለ ያለው። ይህንን ቤታችሁ ሆናችሁ መሞከር ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር experiment ኡን እንስራ። ልክ ይህንን experiment ለመስራት አንድ እዚህ ጋር በደንብ ማስተዋል ያለብን ነገር ሚስማሩን እንደዚህ horizontal ልናስቀምጠው እንችላለን ቴብልን። ከዛ ይህንን ካስቀመጥን በኋላ ማግኔቱን እንደዚህ አድርገን at an angle አድርገን ይዘን እናስቀምጠዋለን። ከዛ ይህንን ካደረግን በኋላ በደንብ ማስተዋል ያለብን ነገር በአንደኛው የማግኔቱ ጫፍ ብቻ ነው እስከታች ድረስ መግነጠውን የምናካሄድ። አሁን በደንብ እንየው። ይሄው ጀመርን፣ ሄደ፣ ተመለሰ። ልክ እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለብን ወዴት ነው አሁን ይሄ እየሳበ ያለው ሚስማሩ ላይ ሚስማሩ ላይ ሲስብ ወይም ደግሞ ከሚስማሩ ጋር የሚኖረው contact ወደ ቀኝ ብቻ ነው። እዩት። ወደ ግራ ሲመለስ እዚህ ጋር ከፍ አድርጎ መመለስ ያለበት ሲመለስ ከሚስማሩ ጋር እንዳይገናኝ ከፍ አድርገን ነው የምንመልሰው። ከዛ ከፍ አድርገን ከመለስን በኋላ እንደገና ከሚስማሩ ጋር እናያይዝና ደግሞ ወደ ቀኝ እንሄዳለን ማለት ነው። ልክ ይሄው ልጅ እንደሚያደርገው ነው። በደንብ ተመልከቱት አሁን። ስለዚህ ይህንን ለረጅም ጊዜ እንደዚህ አድርገን ከሰራን በኋላ ሚስማሩ ወደ ማግኔትነት ይቀየራል ነው። ከዛ ይሄ ሚስማሩ ወደ ማግኔትነት ሲቀየር የማግኔትነት ባህሪው ለምሳሌ ጠንካራ እንዲሆን በፍጥነት ይህንን ማፋተግ ይጠበቅብናል። ፍጥነቱ ሲጨምርና ለረጅም ጊዜ ማፋተግ ስንችል ማግኔትነት ባህሪው በጣም ጠንካራ እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስናደርግ አሁን በደንብ ካስተዋላችሁት ምን ከምንድን ነው እዚህ ጋር ስናፋትግ የነበረው በየትኛው side ነው? አሁን ካያችሁት ማግኔት ሁለት ጫፍ ይኖረዋል። አንደኛው ጫፍ ለምሳሌ south ወይም ደቡብ ሊሆን ይችላል። አንደኛው ጫፍ ደግሞ ሰሜን ወይም ደግሞ north ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ማግኔቱን በምናፋትግበት ጊዜ በአንደኛው ጫፍ ብቻ ነው ይዘን ስንሄድ የነበረው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጫፍ ለምሳሌ በዚህ case ይቺ የመጀመሪያዋ ጫፍ ለምሳሌ ደቡብ ከነበረች ወይም ደግሞ south ከነበረች ስለዚህ የዚህኛው የ magnetize የተደረገው የሚስማሩ መጀመሪያ contact ያደረገበት አካባቢ ሁለቱ መጀመሪያ የተገናኙበት አካባቢ ተመሳሳይ ዋልታ ይኖራቸዋል። ስለዚህ ይሄኛው ደቡብ ወይም south ይሆናል ማለት ነው። አንድ አይነት ይሆናል ዋልታቸው። ከዚህ የሚስማሩ ሌላኛው ጫፍ ደግሞ north ወይም ደግሞ ሰሜን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? ማግኔት ምንጊዜም ቢሆን ሁለት pole ይኖሩታል ወይም ደግሞ ሁለት ጫፍ አሉት። አንደኛው ጫፍ ሰሜን ከሆነ ሌላኛው ደቡብ ይሆናል። አንዱ ደቡብ ሲሆን ደግሞ ሌላኛው ሰሜን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንጊዜም ማግኔቱ ብረቱን የነካበት point የማግኔቱን ዋልታ ይወስዳል። አሁን በዚህ case የማግኔቱ ዋልታ ይቺ የመጀመሪያች ጫፏ south ስለነበረች፣ ስለዚህ መጀመሪያ ብረቱን የተነካካበት ቦታ south ይሆንና መጨረሻው ላይ ደግሞ ሌላ opposite ይሆናል ማለት ነው። አሁን ማግኔቱን ብታዞሩት ማግኔቱን አዙራችሁ አሁን እዚህ ጋር south የነበረውን ወደ north ብትቀይሩት ምን ይሆናል ማለት ነው? እቺ ማግኔቷ north ከሆነች ይሄኛው ብረቱ የመጀመሪያው part north ይሆናል። አያችሁ? ስለዚህ ምን ጊዜም ቢሆን የተመገነጠ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር magnetized የተደረገው ብረት የሚይዘው የማግኔቱን ባህሪ ወይም ደግሞ የማግኔቱን ጫፍ ላይ ያለውን ፖል እንደሚሆን መለየት መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እያልን ያለነው ምንድን ነው? ይሄ ሚስማር ምን ሆነዋል ነው እያልን ያለነው ማግኔት ሆኗል፣ ወደ ማግኔት ተቀይሯል። ስለዚህ ወደ ማግኔት ከተቀየረ ደግሞ ምን ማድረግ አለበት? የተለያዩ ብረት ነገሮችን ወደ ራሱ መሳብ መቻል አለበት አይደለም። ስለዚህ ይህንን ምሳሌ እንስራ እዚህ ጋር። አሁን ልክ እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር ትንንሽ ሚስማሮች አሉ። ስለዚህ ይህንን ሚስማር የተመገነጠውን ሚስማር ወይም magnetized የተደረገውን ሚስማር ይሄ ወደ ሚስማሮቹ አስጠጋ ነው። ስለዚህ ልክ ስናስጠጋው ምን ሆነ? አሁን ልክ እንደምታዩት ነው። ሚስማሮቹ ምን አደረጋቸው ማለት ነው? ወደ ራሱ ሰብስቦ ወሰዳቸው። አያችሁት? ስለዚህ ይሄ ምን ይነግረናል ማለት ነው? አንድን ብረት ከማግኔት ጋር በማፋተግ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ወደ ማግኔትነት መቀየር እንችላለን። አሁን ለእናንተም እዚህ ጋር አንድ የቤት ስራ ሰጣችኋለሁ። ምንድነው የምታደርጉት? በአካባቢያችሁ አንድ ማግኔት ትፈልጉና ከዚህ ያንን ማግኔት ካገኛችሁ በኋላ ልክ በሚስማር ሚስማሩ እንደዚህ በእጃችሁ ትይዙና ለተወሰነ ጊዜ ከማግኔቱ ጋር ታፋትጉታላችሁ። ከዛ ሙሉ በሙሉ ይህንን አይነት ነገር ከጨረሳችሁ በኋላ ይህንን process ከጨረሳችሁ በኋላ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን የተፋተገውን ሚስማር ምን ማድረግ ነው ማለት ነው፣ ወስዳችሁ ከምን ጋር ታገናኙታላችሁ? ትንንሽ ሚስማሮች ጋር ስፒል ሊሆን ይችላል፣ ወይም የ stapler ሽቦ ሊሆኑ ይችላሉ። የተለያዩ ከብረታ ብረት የተሰሩ ቁርጥራጮች ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ወደ እነዛ ነገሮች ታስጠጉታላችሁ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው ልክ ስታስጠጉት ምን ይሆናል ማለት ነው? አሁን ሚስማሮቹን ወይም እነዛን የብረት ቁርጥራጮች ሰብስቦ ይይዝላችኋል። ስለዚህ ይህንን እናንተ ቤታችሁ እንድትሞክሩት ከወዲሁ አሳስባችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ ያየነው ነገር ምንድን ነው? magnetization ምንድን ነው? ወይም ደግሞ ምግነጣ፣ አንድን ብረት ወደ ማግኔት የመቀየር ሂደት ምግነጣ ይባላል ብለናል። ስለዚህ ይህንን ነገር ስናደርግ ብረትን ወደ ማግኔት የመቀየሪያ process ኡ ወይም ሂደቱ magnetization ይባላል። በአማርኛው ደግሞ ምግነጣ እያልን ልንጠራው እንችላለን። እነዚህን ነገሮች ደግሞ በአካባቢያችን ከምናገኛቸው የማግኔት ስብርባሪ ወይም ደግሞ ከቴፕ ከቴሌቪዥን ከምናገኛቸው የተለያዩ ነገሮች ውስጥ የምናገኘው ማግኔት በመጠቀም በአካባቢያችን ካሉ ቁሳቁሶች ጋር በማፋተግ ማግኔት በራሳችን ሁኔታ መፍጠር እንችላለን። ስለዚህ ይህንንም ቤታችን መሞከር እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ መግነጣ በምናካሄድበት ጊዜ ከየት ተነስተን ወዴት ነው መግነጥ እንዳለብን ወይም ደግሞ ጫፎቹ የትኛውን ጫፍ ከየትኛው ጫፍ ጋር መጀመሪያ ማነካካት እንዳለብን የሚሉትን ነገሮች በሙሉ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ magnetization ወይም መግነጣ ላይ የተዘጋጀ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ሰላም ቆዩ እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው mapping magnetic lines of force ወይም ደግሞ የማግኔት የኃይል መስመሮችን መሳል ወይም ደግሞ ማጓደን እያልን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የማግኔት የኃይል መስመሮች ምንድን ናቸው የሚለውን እናያለን። ያ ማለት አንድ ማግኔት ጋር የራሱ የሆነ ኃይል ይኖረዋል ብለናል። ነገሮችን የመሳብና የመግፋት አቅም ስለሚኖረው እሱን ኃይል እያልን እንጠራዋለን ብለናል። ስለዚህ እነዚህ የማግኔት የኃይል መስመሮች ወዴት ወዴት አቅጣጫ ያመለክታሉ፣ ስለ እነሱ ነገሮች ደግሞ ምን ምን አይነት ባህሪያቶች አሏቸው የሚሉትንም በደንብ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የማግኔት የኃይል መስመሮችን ከመስራታችን በፊት አንድ የምንሰራው experiment ይኖራል። experiment ኡ ምንድን ነው የሚለን እዚህ ጋር iron filling around bar magnet ነው። ስለዚህ የተለያዩ ትንንሽ የብረት ቁርጥራጮቹን ምን እናደርጋለን ማለት ነው በማግኔቱ ዙሪያ እንበትናቸውና ከዛ ከበተናቸው በኋላ እነዚህን የማግኔት ቁርጥራጮች ይሄ ማግኔት በምን አይነት ሁኔታ ነው ይህን ነገር ሊስበው የሚችለው? ስለዚህ እነዚህ የብረት ቁርጥራጮች ምን አይነት ባህሪ ያሳያሉ እዛ ላይ በሚኖረው ሁኔታ የሚለውንም በደንብ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ experiment ኡን እናስጀምርና ልክ እንደምታዩት ነው ልጁ ያዘና እነዚህን የብረት ቁርጥራጮች በማግኔቱ ዙሪያ እንበትናቸዋለን። ከዛ በማግኔቱ ዙሪያ ከበተናቸው በኋላ የሚሰሩትን pattern በደንብ ተመለከቱት እዚህ ጋር። ስለዚህ መነስነስ ነው። እዚህ ጋር እናንተም መሞከር ትችላላችሁ። አንድ ማግኔት ተያዙና በዛ ያለ ትንንሽ የብረት ቁርጥራጮችን ወስዳችሁ ከተለያየ ቦታ ልታገኙ ትችላላችሁ። ቢ ጋራጅ ጋር ልታገኙ ትችላላችሁ። የተለያዩ ብረታ ብረት የሚሞረዱበት የሚሰሩበት ቦታ ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን የብረት ቁርጥራጮች በማግኔቱ ዙሪያ ብትነሰንሷቸው መጨረሻ ላይ የሚሰሩት አይነት pattern አለ። ስለዚህ ይህንን ነስንሰን ከጨረስን በኋላ የሚኖራቸውን pattern በማየት ስለዚህ እነዚህ የብረት ቁርጥራጮች ለምንድን ነው በዚህ መስመር ላይ የተደረደሩት የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በምታዩት ጊዜ ምንድን ነው የሚያሳየን እዚህ ጋር አሁን አቅጣጫቸውን በሙሉ እያቸው የሁሉንም ስለዚህ ሁሉም የሆነ pattern አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን የተጠጋጉትን በደንብ አድርገን አንድ መስመር ላይ ብንሰራቸው ልክ እንደዚህ መስመር መስመር አድርገን ብናሰምርበት ምን አይነት ቅርጽ እንዳላቸው አያችኋቸው? ስለዚህ ብሎ randomly የመጣ ነገር አይደለም። በዘፈቀደ የመጡ ነገሮች አይደሉም። ይሄ የራሱ property ያለው እናንተም ልትሞክሩ ትችላላችሁ። ስለዚህ የብረት ቁርጥራጮቹ እንደዚህ እንደዚህ አይነት መስመር ሰርተው ነው የሚቀመጡት ማለት ነው አብዛኞቹ። ስለዚህ ይህንን ሰርተው በሚቀመጡበት ጊዜ አሁን መስመሩን ብቻ ብናይ አሁን እዚህ ጋ የተሰመሩትን ነገሮች በደንብ ካያችኋቸው መስመሩን ብቻ እናስቀምጠውና ምን እንደሆነ እንየው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደሚለን magnetic field የምንለው ነገር ወይም ደግሞ ማግኔታዊ መስክ ልንለው እንችላለን ስለዚህ የማግኔት መስክ ልንለው እንችላለን። magnetic field ምንድን ነው? ማግኔቲክ ፊልድ ኢዝ አ ሪጅን ዌር አ ማግኔቲክ ፖል ውድ ኤክስፒሪየንስ ኦፍ ኤ ፎርስስ ኦር ኤግዘርትስ ኤፎርስ ፎርስ ነው የሚለን። ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው? ማግኔታዊ መስክ እያልን የምንጠራው ነገር የማግኔቱ ዋልታ ወይም pole የምንለው ነገር ኃይል የሚተገብርበት አካባቢ ነው። ስለዚህ ይሄ የማግኔት ዋልታ እያልን የምንጠራው part ስለዚህ የማግኔቱን ኃይል የሚተገብርባቸው ቦታዎች አሉት። ስለዚህ እነዛ የሚተገብርባቸው ኃይል ወይም ደግሞ እዚህ ማግኔት ላይ ኃይል በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚወጣው? ስለዚህ ማግኔቱ የተለያዩ ብረቶችን እንደሚስብ አይተናል። ስለዚህ የሚስብ ከሆነ ያ ለመሳብ የሚጠቀምበትን ኃይል በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚያወጣቸው? የኃይሎቹ አቅጣጫ ወዴት ናቸው የሚለው ነገር በሙሉ የሚነግረን ይሄ magnetic field እያልን የምንጠራው ወይም በመስመር ያሰመርነው ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ የማግኔቱ አቅጣጫ ወዴት ነው የሚስባቸው የሚለውን ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አንድ experiment ሰርተን አቅጣጫውን ካወቅን በኋላ ስለዚህ የማግኔቱ የእነዚህ ሁለት ክፍሎች north and south pole ወይም ደግሞ የሰሜንና የደቡብ ዋልታ እያልን የምንጠራቸው የማግኔቱ ክፍል ላይ በምን አይነት ሁኔታ ነው ይሄ ኃይል እየተተገበረ ያለው? ስለዚህ ማግኔቱ የሚያወጣው force ወይም magnetic line እያልን የምንጠራው force በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚወጣው? ከየት ወጥቶ ወዴት ይሄዳል? አቅጣጫው ወዴት ነው? የሚሉትን እያንዳንዳቸውን ነገሮች እዚህ ጋር በ experiment መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር የምንሰራውን ነገር እናንተም ቤታችሁ ለምሳሌ ኮምፓስ እና ማግኔት ማግኘት የምትችሉ ከሆነ ቤታችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት bar magnet ይኖራችኋል። ከዚያ ትንንሽዬ ኮምፓስ እንደዚህ አይነት ኮምፓስ ተወስዱና ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው የተለያየ ቦታ ላይ እያስቀመጥን እዛ ቦታ ላይ ይቺ የኮምፓሷ north direction በቀይ መስመር የተሰመረችው north direction የዚህ direction የ force ኡን አቅጣጫ ነው የሚያሳየን። ማግኔቱ የሚያወጣውን የ force አቅጣጫ ስለሆነ የሚያሳየን እዛ የሚያሳየን አቅጣጫ ላይ ምልክት ምልክት እያደረግን እየሄድን force ኡ ከየት ወዴት ይሄዳል የሚለውን በደንብ መለየት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ማግኔቷን የመጀመሪያዋ part ላይ እንደዚህ ያስቀመጥናት። ኮምፓሷ ውስጥ የራሷ የሆነ ማግኔት አላት፣ ኮምፓስ አላት። እቺ ውስጥ ማመልካቿ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደምታዩት ነው። ወዴት ነው አሁን ያመለከተችው? ወደዚህ ያመለከተች ማለት ነው። ስለዚህ እንሄዳለን። አሁንም የሆነ ቦታ እናስቀምጣለን። አሁንም ከዛ እሱን ካስቀመጥን በኋላ ልክ ስናያት አሁንም አቅጣጫ ወዴት ነው? ልክ ወደዚህ ያመለከተች ነው። በደንብ እዩዋቸው አቅጣጫዋን የት የት ቦታ ላይ እንደሚያመለክት ከዛ ይቺ ቀዩ የምታሳየን ነገር እያንዳንዳቸው ቦታ ላይ አቅጣጫ ነው እያሳየን ያለ ማለት ሰው እዚህ ጋር ሲደርስ የኃይል አቅጣጫ ወደዚህ ነው እያለኝ ነው። ተጠጋ ወደታች ደግሞ እዚህ አካባቢ መጣሁ ላይ ደግሞ check አረኩት። check ሳረገ አሁንም አቅጣጫ ወደዚህ ነው። አሁን በደንብ ካያችሁት ከ north ተነስቶ ወደ south ነው እያመለከተን ያለው ወይም ደግሞ north የምንለው ሰሜኑ ነው። ከሰሜን ወደ ደቡብ ነው እያመለከተን ያለው። በደንብ ተመልከቱት። ከዛ ከታች አዞርነው ኮምፓሱን እንደዚህ። አሁን ኮምፓሱን ከታች ስናዞረው ወዴት ይዞራል ብላችሁ ታምናላችሁ? ይሄ ቀስት ተመለከቱት። አሁንም ይታያችኋል። ወዴት ዞር አሁንም ማለት ነው ወደ south ዞር <laughs> ማለት ነው። ስለዚህ ምንጊዜም አቅጣጫ ወዴት እየሄደ ነው ማለት ነው። የፈርሱ አቅጣጫ ወደ south ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ያሳየናል? አሁን እስካሁን የሰራናቸውን ነገሮች አቅጣጫቸውን እናስቀምጠው። ልክ አቅጣጫቸውን ስናስቀምጠውና ሙሉ ብትሰሩት የዚህን አይነት ነገር ነው የሚመስለው። እዩት፣ ሁሉም ከ north ይወጣሉ፣ ሁሉም ወደ south ያመለክታሉ። አያቻቸው እያንዳንዱን አቅጣጫ ብታዩት ከ north ይወጣሉ፣ የሚያመለክቱን ወደ south አቅጣጫ ነው። ስለዚህ እነዚህ የኃይል መስመሮች ወይም ደግሞ የኃይል አቅጣጫ እያልን የምንጠራቸው ነገሮች ምንጊዜም ቢሆን የሚያመለክቱት ወደ south direction ነው ወይም ደግሞ ወደ ደቡብ አቅጣጫ ነው እያመለከቱ ያሉት። ይህም የሚያሳየን ምንድን ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ካየ ነው ምን ይለናል? እነዚህን የሰራናቸው መስመሮች ምን እንላቸዋለን? magnetic lines of force ወይም ደግሞ ይሄ የማግኔት የኃይል መስመር እንላቸዋለን አይደለ? የማግኔት የኃይል መስመር የምንለው ማግኔቱ የሚያወጣው ኃይል የሚያልፍበት ወይም ደግሞ የሚሄድበት መስመር የሚያመለክትበት ወይም የሚጓዝበት direction ልትሉት ትችላላችሁ። የኃይል አቅጣጫ መስመር ልትሉት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ መስመር ምንድን ነው ይለናል እዚህ ጋር። ስለዚህ this is ምንድን ነው magnetic lines of forces are imaginary lines which continuously represent the directions of the magnetic field ይለናል። ስለዚህ ይህ የማግኔቱን መስክ ወይም ደግሞ ማግኔቲክ ፊልድ እያልን የምንጠራውን አቅጣጫውን ሳያቋርጡ ወይም ደግሞ በተከታታይ ማሳየት የሚችሉ ሀሳባዊ መስመሮች ናቸው። እነዚህ ለምንድን ነው ሀሳባዊ ያልናቸው? እነዚህ መስመሮች እኮ ለእኛ አይታዩንም አይደለ? አይታይም። ግን እኛ የኃይሉን አቅጣጫ እያየን የሰራናቸው መስመሮች ስለሆኑ የሚያዙ የሚጨበጡ አይደሉም። በሀሳባችን የሰራናቸው መስመሮች ናቸው። ለዛ ነው ኢመጂነሪ ላይንስ ወይም ሀሳባዊ መስመር እያልን የምንጠራው። የሚታዩ የሚጨበጡ ሳይሆኑ እኛ አቅጣጫውን ብቻ እያየን እኛ ያሰመርናቸው ነገሮች ናቸው እንጂ ልክ ማግኔቱን አሁን መያዝ እንችላለን አይደለ? ማግኔቱን እንይዘዋለን። እነዚህ መስመሮች ግን አንይዛቸውም። ኢመጂነሪ ናቸው፣ የምናስባቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ magnetic lines of force የሚያሳዩን የ magnetic field ኡ direction ከየት ወደየት እንደሚሄድ በደንብ አሳይተውናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ ከተመለከታችሁት ይሄ magnetic field እያልን የምንጠራው ነገር መንኪዜም ቢሆን ከ north direction ወይም ከሰሜን አቅጣጫ ተነስቶ ወደ south direction ወይም ደግሞ ወደ ደቡብ አቅጣጫ እንደሚሄድ በደንብ አሳይተውናል ማለት ነው። እናንተም ቤታችሁ ልትሞክሯቸው ትችላላችሁ እነዚህ ሁለት ነገሮች ካላችሁ። ካልሆነ ግን እዚህ ጋር በሰራነው መሰረት ምንጊዜም ቢሆን የ magnetic field አቅጣጫው ወይም ደግሞ የሚሄድበት አቅጣጫ ከ north pole ወይም ደግሞ ከሰሜን ዋልታ ተነስቶ ወደ ደቡብ ዋልታ ወይም ደግሞ ወደ south pole እንደሚሄድ ማወቅ አለባችሁ። ወደዚህ ተመልሶ ሊሄድ አይችልም። በፍጹም ከ south ተነስቶ ወደ north ሊሄድ አይችልም። ይህንን ምንጊዜም ቢሆን ታሳቢ ማድረግ አለባችሁ። ምንጊዜም የሚሄደው ከ north ወደ south ወይም ከሰሜን ወደ ደቡብ ነው የሚሄደው፣ ከየትኛውም ቦታ ሆናችሁ ብታዩት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ያሳዩን magnetic lines of force የምንለው ከየት ወዴት ሊሄድ ይችላል የሚለውን በደንብ አይተናል። ስለዚህ እነዚህን ካየን አሁን እንደ አጠቃላይ properties of magnetic lines of force የሚለውን እኒ ያ ማለት ይህ የ magnetic የኃይል መስመሮች ባህሪያታቸው ምንድን ነው? ምን ምን አይነት unique የሚያደርግ ወይም ልዩ የሚያደርግ ባህሪ ያላቸው የሚለውን በደንብ ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ባህሪያቸው ማግኔቲክ ላይንስ ኦፍ ፎርስ ኦፍ ባር ማግኔት bar ኢማኔት ፍሮም ደ ኖርዝ ፖል ኤንድ ፎሎዊንግ ኤ ከርቭድ ፓት ሴንተር ቱ ደ ሳውዝ ፖል ነው የሚለን። ስለዚህ አሁን እንደተነጋገርነው ምንጊዜም ቢሆን እነዚህ magnetic lines of force የሚያሳዩት ምንጊዜም ቢሆን ከሰሜን አቅጣጫ ተነስተው ወዴት እንደሚሄዱ ነው። የተሰጣቸውን curve ወይም ደግሞ imaginary line እያልን የምንጠራውን line ኡን ተከትለው ወደ south አቅጣጫ ምንጊዜም ይሄዳሉ ነው የሚለን። ስለዚህ ማግኔታዊ የሀሳብ መስመሮች ምንጊዜም ቢሆን ከሰሜን ዋልታ ወጥተው ወደ ደቡብ ዋልታ ይገባሉ የሚለው የመጀመሪያው property ነው ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ባህሪ ነው። ሁል ጊዜም ቢሆን ይህን ስለ ማግኔት ስናወራ ስለ ማግኔት ስናስብ እነዚህ ነገሮች ታሳቢ ማድረግ አለባችሁ። ሌላኛውና ደግሞ unique የሚያደርጋቸውን property እነዚህ ጋር magnetic lines of force never cross each other ይለናል። በደንብ እዩት። እነዚህ magnetic lines of force የምንላቸው እርስ በራሳቸው በፍጹም ሊቆራረጡ አይችሉም። አንዱ በአንዱ ላይ አልፎ ወይም ቆርጦት ሊያልፍ አይችልም። ምንጊዜም ሳይነካኩ ነው የሚያልፉት ነው የሚለን። በደንብ አስተውሉት። አሁን እዚህ ጋር ካሉ figure ኦች ካያችኋቸው እነዚህ መስመሮች አንዱ አንዱን ቆርጦ አያልፍም። ምንጊዜም ቢሆን ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሁል ጊዜም ቢሆን እነዚህ መስመሮች ሳይነካኩ አንዱ አንዱን ሳይቆርጥ ነው ማለት ነው ከ North ተነስተው ወደ South የሚሄዱት ማለት ነው። ምንጊዜም ይሄንን ታሳቢ ማድረግ አለባቸው። እርስ በራሳቸው አይቆራረጡም ይለናል። ሶስተኛውስ ደግሞ ምንድን ነው የሚለን? near magnetic poles ይለናል አይደለ? ወደ ማግኔት ዋልታዎች እየቀረባችሁ በመጣችሁ ቁጥር ምን ይላል? ደ lines of ፎርሰስ አር ክሎዘር። እንግዲህ አስባቸው። ይሄ የኃይል መስመሮቹ ምንድናቸው? እየተቀራረቡ እየተቀራረቡ ይመጣል። አሁን እዚህ ጋርም ካያችሁ አሁን የመጀመሪያው ማግኔት ብትወስዱት South እና North pole ኦቹ ላይ በደንብ ካያችኋቸው ብዙ የ magnetic force lines አሉ እዚህ ጋር አይደለ? line ኦች አሁን እዚህ ጋር አካባቢ ብትቆጥሩ ስንት ነው? አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ መስመሮች አሉን እዚህ ጋር። መሀል ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር ካያችሁት አራት ነው ያለን አይደለ? ስለዚህ ወደ ጫፍና ጫፍ በምትሄዱበት ሰዓት በጣም ከፍተኛ የሆኑ ምን ይኖሩናል ይለናል። lines of force ወይም ደግሞ የኃይል አቅጣጫ መስመሮች አሉን ይለናል። እያንዳንዳቸው ፖርስ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ምን ይለናል? ደ ማግኔቲክ ፎርስ ኢዝ ስትሮንግ አት ደ ፖልስ ይለናል። እዩት እንግዲህ የማግኔት ኃይል ወደ ፖሎቹ እየተጠጋጋን በምንሄድበት ጊዜ ወይም ደግሞ ወደ ጫፍና ጫፍ ቦታቸው ላይ ከፍተኛ ይሆናል። አንድ ማግኔት መሀል ላይ ከሚኖረው ኃይል ይልቅ ጫፍና ጫፍ ላይ የሚኖረው ኃይል ይበልጣል። ስለዚህ ለዛ ነው በጣም ብዙ ማግኔቲክ ላይኖች እዚህ ጋር የሚኖሩት ከፍተኛ የሆነ ኃይል North pole እና South pole ወይም ጫፍና ጫፍ ላይ ስለሚኖረው ነው። አንድ ማግኔት ምንጊዜም ከፍተኛ የሆነ ኃይል የሚኖረው ጫፍና ጫፍ ላይ ነው። South and North pole ላይ ነው ከፍተኛ የሆነ ኃይል ሊኖረው የሚችለው ማለት ነው። ይህንን ሁል ጊዜም ቢሆን ታሳቢ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔቶቹ ላይ ያየናቸውን እያንዳንዳቸውን ነገሮች በደንብ ማስተዋል ይኖርባችኋል። ምንጊዜም ከ North pole ተነስተው ወደ South pole እንደሚሄዱ ሁሉንም አቅጣጫቸውን ተመለከቷቸው። የመጀመሪያው ማግኔት አለ። ለምሳሌ ሁለት ማግኔቶችን አንድ ላይ ብናደርግ ይህ አሁን የመጀመሪያው አንድ ማግኔት ብቻ ሲሆን ያየነው ሁለት ማግኔት ቢሆንስ? ስለዚህ ሁለት ማግኔት ሆኖ እንደምታዩት ነው። North and South ተቀራርበው ቢቀመጡ ምንድናቸው tendency ያቸው? North and South ተቀራኒ ዋልታዎች ስለሆነ ይሳሳባሉ አይደለ? ስለሚሳሳቡ ይታያቸዋል። magnetic force ኣቸው ከየት ወዴት ነው የሚሄደው? ከ North ወደ South። ምንጊዜም magnetic lines of force ከ North ተነስቶ ወይም ደግሞ ከሰሜን ዋልታ ወደ ደቡብ ዋልታ ነው የሚሄደው። ከሰሜን ዋልታ ወደ ደቡብ ዋልታ ነው የሚሄደው። በደንብ አስቡት ይሄንን። ወይም በደንብ ማየት የምትችሉት ነገር እዚህ ጋር ካያችሁት ማንኛውንም የ magnetic ኃይል ሲሰራ ካያችሁት ምንጊዜም ከ North ይወጣል፣ ከ North ይመነጫል በሉት። North ያመነጫል። ከዛ ከ North የመነጨው ወደ South ይሄዳል ነው ትልቁ point። ስለዚህ ሁለት ማግኔቶችንም እንደዚህ ብታቀራርቧቸው North እና South ን በምታቀራርቡበት ጊዜ ምን ሆነ ነው የሚለን እዚህ ጋር ከ North ተነስቶ ወዴት ይሄዳል? ወደ South ይሄዳል። አያችሁት? ሶስተኛው ጋርስ ምንድነው? ተቃራኒና ተቃራኒ ያደረግናቸው። አሁን North እና North አደረግናቸው። እዚህ ጋር ለምሳሌ North እና North ካደረግናቸው ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ብለናል። North እና North ከሆነ የ magnetic force ኡ ምን ይሆናል ማለት ነው። አሁን እየተገፋፉ አይደለም የሚሆኑት። ስለዚህ North ምን ጊዜ ምን ያደርጋን ብለናል። ከ North አይደለም የሚመነጩት፣ እየመነጩ ወዴት ነው የሚሄዱት? አያችኋቸው? ከእያንዳንዱ pole የመነጩ የ magnetic force ኦች ካያችኋቸው ከ North የተነሱ ወደዛ ነው የሚሄዱት። ምክንያቱም እየተገፋፉ ነው የሚሄዱታ። አሁን ይሄኛው እየተሳሳቡ ሲሆን እንዳያቸዋቸው ቀጥታ ከአንዱ ተነስቶ ከ North ወደ South ገብቶ ነበር። በዚህ case ግን ከ North ወደ North መግባት ስለማይችል ከ North ይወጣል፣ ወደዛ ይመለሳል ማለት ከ North ይወጣል፣ ወደዛ ይመለሳል፣ ከ North ይወጣል፣ ወደዛ ይመለሳል። እየተገፋፉ ነው ማለት ነው የሚሄዱት። ስለዚህ የ magnetic property ላይ ካየናቸው ነገሮች ውስጥ South and South ይገፋፋል፣ North and North ይገፋፋል። South እና North ከሆኑ ግን ተቃራኒ ከሆኑ ግን ይሳሳባሉ የሚለው ነገር አለ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ስለ magnetic lines of force ስናወራ እነዚህን ሶስት ባህሪያቶች ምንጊዜም ታሳቢ ማድረግ አለባችሁ። ምንጊዜም ቢሆን ከ North መንጭቶ ወይም ደግሞ ከ North ተነስቶ ወደ South እንደሚሄድ ከዛ በኋላ ደግሞ እያንዳንዳቸው የኃይል መስመሮች የምንላቸው መስመሮች እርስ በራሳቸው ሊቆራረጡ እንደማይችሉ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ North pole እና South pole ወይም ደግሞ እያንዳንዳቸው ዋልታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የ magnetic ኃይል እንዳለና የኃይል መስመሮችም ደግሞ ዋልታዎች ላይ ወይም ጫፎቹ ላይ በጣም በብዛት ሊገኙ እንደሚችሉ ያየንበት ቪዲዮ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ከማግኔት ጋር የተገናኙ ቪዲዮዎችን እዚህ ጋር እያያችሁ ለማግኔት ያላችሁን እውቀት ማዳበር ትችላላችሁ። ስለዚህ ሰላም ቆዩ። እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ properties of magnet ወይም ደግሞ የማግኔት ባህሪያቶች ምንድናቸው የሚሉትን ይሆናል። ስለዚህ ማግኔት የራሱ የሆኑ ባህሪያቶች ይኖሩታል። ዋና ዋና የሚባሉ የማግኔቶችን ባህሪ ከተለያየ አይነት ስራዎች ጋር በደንብ እናያለን ማለት ነው። እዚህም ጋር እንደሚለን የመጀመሪያው laws of magnetism ወይም ደግሞ የማግኔት ህግ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በማግኔት ውስጥ ያሉ ህጎች ምንድን ናቸው ይለናል። የመጀመሪያው ምንድነው የሚለን ሎስ ኦፍ ማግኔቲዝም ስቴት ዳት ይላል። ስለዚህ የማግኔት ህግ ስለምንድን ነው የሚነግርን? አላይክ ፖልስ አትራክት ኢች አዘር ኤንድ ላይክ ፖልስ ሪፐል ኢች አዘር ነው የሚለው። እዚህ ጋር በደንብ እዩት። ማግኔት በማግኔት case ተቃራኒ ዋልታዎች ይሳሳባሉ፣ ተመሳሳይ ዋልታዎች ደግሞ ይገፋፋሉ ነው የሚለን። ስለዚህ ይህንን ነው laws of magnetism የምንለው። ስለዚህ laws of magnetism ይህንን ካለን እንዴት ይሳሳባሉ፣ እንዴት ይገፋፋሉ የሚለውን እዚህ ጋር እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋ እንደምታዩት አንድ ማግኔት በክር እንደዚህ አንጠልጥለን እዚህ ጋር ብናስቀምጠውና North እና South የሚባል ሁለት pole አለው። ከዚያ በኋላ ከስር አንድ ማግኔት እናስጠጋበታለን። ልክ እንደምታዩት ነው። በቀኝ በኩል South ወደነበረበት አቅጣጫ ማግኔቱን ወደ ላይ ያስጠጋነው የ North pole ን ነበረ። ስለዚህ የመጀመሪያው ማግኔት ምንድነው pole South pole አይደለም። ሁለተኛውስ North pole። ስለዚህ South pole እና North pole ተቃራኒ አይደሉ? South እና North ተቃራኒ ናቸው። South እና South ተመሳሳይ፣ North እና North ሲሆን ደግሞ ተመሳሳይ ነው እንላቸው። አሁን South እና North ግን ተቃራኒ ናቸው። ስለዚህ ተቃራኒ ስለሆኑ ሁለቱ ማግኔቶች ምን አደረጉ ማለት ነው። ደግመን ልናየው እንችላለን። ልክ እንደምታዩት ነው ሁለቱ ማግኔቶች ምን ተደራረጉ ማለት ነው? እርስ በራሳቸው ተሳሳቡ። ለምሳሌ በሁለተኛ ጊዜ ይህንን ማግኔቱን ገልብጠን ወደ ላይ ብናስጠጋውስ እንደዚህ እዩታ አያችሁታ? ልክ ማግኔቱን እያስጠጋ ነው ስንሄድ ሳውዝ ከሳውዝ አንጻር ካስጠጋንበት ምን ይሆናል ማለት ነው? ይገፋዋል ወደ ላይ። እንደምታዩት ነው magnetism ላይ non-contact የምንለው force ነው apply የሚያደርግበት ወይም ደግሞ ሁለቱ አካላቶች ሳይነካኩ ወይም ኮንታክት ሳይፈጥሩ ነው የሚገፋፉት ማለት ነው። ስለዚህ ነው በደንብ እያሳየን ያለው። ስለዚህ አሁን እንደምታያቸው ተቃራኒ ዋልታዎች ምን ሆኑ ማለት ነው? ተሳሳቡ ማለት ነው። ተመሳሳይ ዋልታዎችስ ምን አደረጉ? ተገፋፉ ማለት ነው። አሁን ይህንን ሁለት የማግኔት ዘንጎችን እዚህ ጋር አስቀምጠን ልክ እንደምታዩት ነው። እነዚህ ሁለቱን ይኸውን ከታች ያሉ ወደ ላይ ገፋ ብናደርገው የሚሳሳቡን የሚገፋፉ ነው የሚመስሏችሁ። እነዚህ ችኛውን ወደ ላይ ጠጋ ብናደርጋት አሁን በደንብ እዩት። እዚህ ጋር ይሄኛውም ሳውዝ ነው፣ ይሄኛውም ሳውዝ ነው አለ ጫፉ። ይሄኛውም north ነው፣ ይሄኛውም north ነው። ስለዚህ ይህን ሳስጠጋው ሳውዝ ወደ ሳውዝ እየተጠጋ ሲሄድ እየሳበው እየገፋው ነው የሚሄደው እየገፋው ነው የሚሄደው እዩት። ምክንያቱም ምን ስለሆነ ነው? ተመሳሳይ ዋልታዎች ምን ያደርጋሉ ብለናል? ይገፋፋሉ። ስለዚህ ተመሳሳይ ዋልታዎች ስለሚገፋፉ እንደምታዩት ነው ወደ ላይ እየገፋው ይሄዳል ማለት ነው። ሁለተኛውን experiment ደግሞ እንስራ። አሁን እዚህ ጋር ይችኛዋን ማግኔት ብንገለብጣትና በሳውዝ ትክክል ኖርዝን፣ በኖርዝ ትክክል ደግሞ ሳውዝን እንደዚህ አስቀመጥን። ከዛ በኋላ ይህንን ማግኔት ወደ ላይ ጠጋ ብናደርገው ምንም ይሆን ይመስላችኋል? እንደምታዩት ነው ይሳሳባሉ። ምክንያቱም ተቃራኒ ዋልታዎች ስለሆነ south ከ north ጋር በዚህኛውም ከዚህ ደግሞ north ከ south ጋር ስለሆነ ያቀራረብናቸው ምን ያደርጋሉ ማለት ነው እርስ በራሳቸው ይሳሳባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ተቃራኒ ዋልታዎች ከሆነ ይሳሳባሉ። ያ ማለት south north ን ይስባል ወይም north south ን ይስባል። ተመሳሳይ ዋልታዎች ከሆኑ ግን ይገፋፋሉ። ያ ማለት north ከ north ጋር ቢሆን ይገፋዋል፣ ሳውዝ ከሳውዝ ጋር ቢሆን ይገፋዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እናንተ ቤታችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ከቴፕ ከተበላሸ ቴፕ ሊሆን ይችላል የምታገኙትን ማግኔት ወይም ደግሞ earphone ሊሆን ይችላል። የተበላሸ earphone ካላችሁ ውስጥ ላይ ድምፁ የሚወጣበት ወይም እንደ speaker የምታገለግለን part ላይ የሁለቱን ጆሮዎች speaker ኦች ጋር ያሉትን ማግኔቶች አወጣችሁ ብትሞክሯቸው እነሱን በየትኛው በኩል ይገፋፋሉ፣ በየትኛው በኩል ይሳሳባሉ የሚለውን መለየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ተመሳሳይ ዋልታዎች ከሆነ ይገፋፋሉ ማለት ተቃራኒ ዋልታዎች በሚሆኑበት ጊዜ ደግሞ ይሳሳባሉ ይህንን ቤታችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ሁለተኛው ባህሪ ደግሞ ስንመጣ ከማግኔት ባህሪ ውስጥ ምንድን ነው የሚለን? if you break a bar magnet into two pieces then the north and the south pole will not be separated አሁን እዚህ ጋር ጥያቄ ልጠይቃችሁ። አንድ ማግኔት አለን እንደዚህ አይነት ማግኔት። ይህንን ማግኔት ለሁለት ብትሰብሩት መሀል ላይ እዚች መሀል ላይ ለሁለት ብትካፍሉት አንደኛው ማግኔት south pole ያለው ሌላኛው ማግኔት ደግሞ north pole ያለው ማግኔት ማግኘት የምትችሉ ይመስላችኋል? እሺ ስለዚህ ለሁለት እንክፈለውና እንየው። አሁን ለሁለት ብትከፍሉት ምንጊዜም ቢሆን ማግኔት ምንድን ነው የሚለን? each pieces will have both poles ነው የሚለን። በደንብ እዩት። ማንኛውንም ማግኔት ብትሰባብሩት እያንዳንዱ ማግኔት የራሱ የሆኑ ሁለት poles ይኖሩታል፣ ወይም ደግሞ ሁለት ጫፍ ይኖረዋል ማለት ነው እንጂ አንድ ማግኔት ላይ ብቻ south pole ወይም north pole አታገኙ። እያንዳንዷ ማግኔት ሁለት pole ይኖረዋል። south እና north የሚባሉ ሁለት pole ኦች ይኖሩታል። ስለዚህ ለሁለት ከፈላችሁት ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? ተመልሶ ይሄኛውም እንደገና የራሱን የቻለ ሳውዝና north pole ይይዛል። ሁለተኛው ማግኔት ደግሞ ራሱን የቻለ ሳውዝና north pole ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ማንኛውንም ማግኔት ብትሰባብሩት በጣም ወደ ትንንሽ ቁርጥራጭ እንኳን ብትቀይሯት ያቺ ትንንሿ ቁርጥራጭ ሁሉ ሁለት ሁለት pole ነው የሚኖራት። አንደኛው ጋር south pole ይኖራታል፣ አንደኛው ጋር north pole ይኖራታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የማግኔት ልዩ የሚያደርጋቸው ባህሪያቸው ነው የሚሆነው። እሺ አሁንም ደግሞ ተጨማሪ እነዚህ ልክ ለሁለት የከፈልናቸውን ደግሞ ደግመን እያንዳንዱ ደግሞ ለሁለት ለሁለት እንክፈላቸው። አሁን የመጀመሪያውን ማግኔት ለሁለት እንደዚህ ብትከፍሉት ምን ይኖረዋል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ የመጀመሪያውን ሁለት ስታደረጉት እያንዳንዷ ማግኔት south north south north፣ south north፣ south north የሆነ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን further የተሰባበራችሁትን ብትሄዱ የምታገኟቸው እያንዳንዳቸው ትንንሽ ማግኔቶች ሁሉ ሳይቀሩ የራሳቸው የሆነ ሁለት pole ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሳውዝና ኖርዝ ሳውዝና ኖርዝ ሳውዝና north pole እየሆነ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔት ምን ጊዜም ቢሆን እያንዳንዱ ማግኔት ሁለት pole ሊኖረው እንደሚችል ማሰብ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ማግኔትን ከሚጠቀሙ ነገሮች አንዱ ኮምፓስ እያልን የምንጠራው ነገር ነው። ወይም ብሶል ልንለው እንችላለን በአማርኛ ወይም አቅጣጫ ጠቋሚ ልንለው እንችላለን። ስለዚህ ኮምፓስ እያልን የምንጠራው ነገር ምንድን ነው? አቅጣጫ ጠቋሚ ነገር ነው። ያ ማለት direction የሚነግረን ነገር ነው። አሁን ስለዚህ ኮምፓስ ምንድን ነው በዋናነት? አሁን ለምሳሌ compass is small ሰስፔንድድ ማግኔት ዩዝድ ቱ ሾው ደ ጂኦግራፊካል ኖርዘርን ዳይሬክሽን ነው የሚለው። በደንብ እዚህ ጋር ማስተዋል ይጠበቅባችኋል። ኮምፓስ እያልን የምንጠራው ነገር የኮምፓሷ ጫፏ ምንጊዜም ወደ መሬቷ ለምሳሌ እኛ ስናይ ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምስራቅ፣ ምዕራብ የምንላት አራት direction ኦች አሉ። ስለዚህ እነዚህ አራት አቅጣጫዎች ካሉን ምንጊዜም ቢሆንች ኮምፓስ እያልን የምንጠራት ነገር ምንጊዜም ወደ ሰሜን አቅጣጫ ነው የምታመለክተው። ስለዚህ ወደ ሰሜን አቅጣጫ የምታመለክተው ኮምፓስ እሷን ነው አቅጣጫ ጠቋሚ እያልን የምንጠራት። አቅጣጫ ጠቋሚም የሚያልንበት ምክንያት ምንድነው? እኛ ወደ ፈለግነው direction ብንዙር እሷ ምንጊዜም የምታመለክተው ሰሜን አቅጣጫን ስለሆነ እኛ ደግሞ ሰሜን አቅጣጫን እንደ reference ወይም ደግሞ እንደ ማጣቀሻ መቃን ብንጠቀምበት የምንፈልገውን አይነት direction ለማወቅ እንጠቀምበታለን የሚለው ነገር በደንብ የሚያሳየ ነገር ነው የሚሆነው። አብዛኞቻችሁ አይታችኋቸው ሊሆን ይችላል። ስልካችሁ ላይ application የምታወርዱበት ጋር ገብታችሁ ይህንን ኮምፓስ ብላችሁ search ብታደረጉና አንድ ኮምፓስ ጭናችሁ ልትሞክሩ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኮምፓስ የምንላቸው የተለያየ ቅርጻ ቅርጽ ኖራቸው ይችላል። አብዛኞቹ እዚህ ጋር እንደምታያቸው አይነት ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ ብዙውን ጊዜ እነዚህን ነገሮች የምንጠቀምባቸው ለምን ይሆናል ማለት ነው፣ አቅጣጫ ለማወቅ ነው። እንደዚህ አይነት ቅርጽ ነው ያላቸው እያቸው። እንግዲህ ይህንን ነው የሚመስሉ ፊልም ላይ ወይም የተለያየ ቪዲዮ ላይ የታቸኋቸው ሊሆን ይችላል። እነዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህ ነው ኮምፓስ እያልን የምንጠራቸው ማለት ነው። አኒሜሽኑንም አሁን አሳያችኋለሁ። ሌላኛው ደግሞ ምናልባትም አሁን ለምሳሌ ለዚህ ጋር እንደሚለው ምንድን ነው ናቪጌተርስ ኤንድ ፓይለትስ ሜክ ዩዝስ ኦፍ ካምፓስስ ቱ ፋይንድ ዘ ዳይሬክሽን ኢን ዜር ጆርኒ ይለናል። ስለዚህ ምንድን ነው መርከበኞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ አውሮፕላን አብራሪዎች ወይም ፓይለቶች ለጉዟቸው ምን ይጠቀማሉ ማለት ነው? ኮምፓስን ይጠቀማሉ። ምክንያቱም እነሱ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ለምሳሌ አውሮፕላን አብራሪዎች ከሆኑ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ሄደው የሚበሩ ከሆነ አቅጣጫ ወዴት አቅጣጫ እንደሚሄዱ መለየት ስለማይችሉ የግድ ኮምፓስ መጠቀም አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓስን በመጠቀም ነው አሁን ወደዚህ direction እየሄድን ነው፣ አሁን ወደዚህ direction እየሄድን ነው እያሉ የሚያዩት። እንደዚች አይነት ኮምፓሶች አሉ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፊልምም ላይ ያያችሁት የምታውቁ ከሆነ ልክ የአውሮፕላኑ የመጀመሪያው ክፍል ላይ ፓይለቱ የሚቀመጥበት አካባቢ ላይ እዚህ ጋር የሚነግራቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ መርከበኞችም ሊሆኑ ይችላሉ። ባህር ላይ በሚጓዙበት ጊዜ ኮምፓሶችን አቅጣጫቸውን ለማወቅ ይጠቀሙባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓስ እንዴት ይሰራሉ ስትላቸው የተለያዩ አይነት አሰራሮች ይኖሯቸዋል። ይቺ በቀይ direction እዚህ ጋም እንደምታያት በቀይ የምታመለክተዋ ነገር ምንጊዜም የምታሳየን የኖርዝ ዳይሬክሽን ወይም ደግሞ የሰሜን አቅጣጫ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን እዚህም ብታዩት ልክ እኛ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ነገሩን ብናዞረው እኛ እንደፈለግ እዚህ ጋር እንደሚሽከረከረው እኛ ወደዛ ወደዚህ ያል ብንሽከረከረው ወይም አቅጣጫችን ወደዛም ወደዚህም ቢሆን ይቺ ነገር ምንጊዜም የምታመለክተው north ን ነው። north ን ልትስት አትችልም። ኮምፓስ ምናልባትም በአካባቢያችሁ የምታገኙ ከሆነ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ ኮምፓሱን በምታዞሩትና በምታሽከረክሩት ጊዜ ሰሜን አቅጣጫ ጠቋሚዋ ምንጊዜም አትንቀሳቀስም። ወደ ሰሜን አቅጣጫ ነው የምታሳየው። ሌላውን ግን እናንተ የያዛችሁትን material ወደዛ ወደዚህ ልክ እንደዚህ ወደዛ ወደዚህ ያደረጋችሁ ልታሽከረክሩት ትችላላችሁ። ነገር ግን የሰሜን አቅጣጫ ጠቋሚዋ ምን አትሆንም ማለት ነው፣ አቅጣጫዋን አትስትም ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ከሰሜን አቅጣጫ አንጻር ወዴት እየሄድን ነው? ምን ያክል ዲግሪ ወደዚህ ሄድን? ምን ያክል ዲግሪ ወደ ምስራቅ ሄድን? ምን ያክል ዲግሪ ወደ ደቡብ ሄድን? እያለን በእነዚህ አይነት directions ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው፣ መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ እንዳልኳችሁ ነው፣ ስልካችሁም ጋር ካለ ስልካችሁም ላይ ወርዳችሁ ልታዩት ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት የኮምፓስ material ኦች ሊኖሩን ይችላሉ። ስለዚህ ምንጊዜም ቢሆን የሚነግሩን እነሱ እንዳልኳችሁ ነው። ኮምፓስ የምንላት ነገር እች በቀይ የተሰመረችዋ ነገር ምን ጊዜም የምታመለክተው north direction ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓስ የምንለው የዚህን አይነት መሳሪያ ነው። ይህ የሚሰራበትን ምክንያት አሁን need ን ለምሳሌ አንድ ቀጭን የሆነች magnet bar ብታገኙና እሷን magnet bar የሆነች ልክ እንደዚህ አይነት stand ወይም ማቆሚያ ነገር ላይ አስቀምጣችሁ የተወሰነ አሽከርክራችሁ ብትለቁት መጨረሻ ላይ የሚሆነው ምን ይመስላችኋል? አሁን እዚህ ጋር እንየው። ልክ እንደዚህ አሽከርክራችሁ ለቀቃችሁት መጨረሻ ላይ ዞሮ ዞሮ ወዴት ያመለክታል ማለት ነው? መጨረሻ ላይ ወደዛም አዞራችሁት፣ ወደዚህም አዞራችሁት፣ መጨረሻ ላይ የሚያመለክተው north direction ነው። እዚህ ጋር በደንብ እንዲታያችሁ፣ ሁለተኛው ጋር በደንብ ልታዩ ትችላላችሁ። ወደየትም አቅጣጫ አሽከርክሩት፣ መጨረሻ ላይ ስትለቁት በራሱ ዞሮ ዞሮ ወደየት ይሄዳል ማለት ነው። ወደ north አቅጣጫ መሄድ ይችላል። እናንተም ቤታችሁ ልትሞክሩ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ በክር መሀሏ ላይ እኩል ቦታ ላይ balance የሚያደርግበት ቦታ ላይ ማግኔቱ እሰሩትና በክር አንጠልጥሉት የሆነ ቦታ ላይ። ከዛ ካንጠለጠላችሁት በኋላ አሽከርክሩት ን አሽከርክራችሁ የተወሰነ ጊዜ እስከሚበርድ ድረስ ልክ የሰጣችሁት መጀመሪያ ላይ የሰጣችሁት energy እስከሚበርድ ድረስ ትንሽ ጠብቁትና መጨረሻ ላይ ተመለከቱ። ዞሮ ዞሮ ወደ ሰሜን አቅጣጫ የምታመለክተዋ ጫፍ ማለት north pole ናት ማለት ነው። የማግኔታችሁ north pole ወይም ደግሞ የሰሜን ጫፍ ሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔት ምንጊዜም ቢሆን ሌላ material ላይ ካላስቀመጣችሁት በስተቀር እንደዚህ አንጠልጥላችሁ በምታስቀምጡበት ጊዜ ተሽከርክሮ ተሽከርክሮ መጨረሻ ላይ እየበረደ ሲመጣ የሚያመለክተን ሰሜን direction ነው። ምንጊዜም ቢሆን ማግኔት የማግኔቱ north pole ወይም ሰሜን direction የምንለው ወደ ሰሜን አቅጣጫ የሚያመለክተን ይሆናል ማለት ነው። ኮምፓስም የሚሰራው በተመሳሳይ ሁኔታ ነው። ኮምፓስ ውስጥ ፈሳሽ አለ። ስለዚህ ያ ፈሳሽ ምንድን ነው? እቺ ኮምፓስ አመልካች ነገሯ freely ምንም ነገር ሳይይዛት በራሷ ውሳኔ እንድትጸና የሚያደርጋት ነገር ስለሆነ አካሉን ወደዛም አዞራችሁት ወደዚህ አዞራችሁት ምንጊዜ እሷ የምታመለክተው ሰሜን አቅጣጫ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓስም የምንጠቀምበት ዋነኛ ምክንያት አቅጣጫውን ለማወቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ ያየነው ማግኔት ምን ምን አይነት ባህሪያቶች አሉት? ስለዚህ ካሉት ባህሪያቶች ውስጥ ቅድም እንዳልሆኑ ተመሳሳይ ዋልታ ከሆኑ ይገፋፋሉ፣ ተቃራኒ ዋልታዎች ከሆኑ ደግሞ ይሳሳባሉ። እንዲሁም ደግሞ ማንኛውንም ማግኔት ለፈለጋችሁ ያክል ቁርጥራጭ ብትሰባብሩት እያንዳንዷ ማግኔት ሁለት ሁለት pole ይኖራታል ወይም ሁለት ሁለት ዋልታ ይኖራታል። ከዛ በኋላ ደግሞ ኮምፓስ የምንላት ነገርም የኮምፓስ አመልካች ደግሞ ምንጊዜም አመልካቿ ወደ ሰሜን direction ወይም ወደ north direction ያመለክተናል የሚሉትን በዋናነት አይተናል ማለት ነው። ሌሎች ቪዲዮዎችንም እያያችሁ ለማግኘት ያላችሁን እውቀትን መጨመር ትችላላችሁ። ስለዚህ ሰላም ቆዩ። እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው እርዝስ ማግኔቲዝም ወይም ደግሞ የመሬት ማግኔትነት የሚለውን ይሆናል። ስለዚህ የመሬትን ማግኔትነት ከማየታችን በፊት አንድ በጥንት ጊዜ ከኮምፓስ ጋር በተገናኘ ወይም ደግሞ ከማግኔት ጋር በተገናኘ የተለያየ አስተሳሰብ ነበረ። እዚህም ጋር እንደሚለ ምንድን ኢን ኦልደን ዴይስ ኢት ዋዝ ቢሊቭድ ዳት ሳም ኦብጀክትስ ኢን ዘ ስካይ ሰች አዝ ኖርዝ ስታር ሜድ ኤ ካምፓስ ተርን ቱ ዲ ኖርዝ ሳውት ፖዚሽን ይላል። አሁን በጥንት ጊዜ የሚታሰብ የነበረው ነገር ምንድን ነው? ልክ እንደሚታወቀው ኮምፓስ አቅጣጫውን እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። የ north አመለካቹ ምንጊዜም ኮምፓስ ወደ ሰሜን አቅጣጫ ያመለክታል ብለናል። ስለዚህ ወደ ሰሜን አቅጣጫ አንደኛው part ሲያመለክት የደቡብ part ኡ ደግሞ ወደ ደቡብ አቅጣጫ እንደሚያመለክት እናውቃለን። እና ወደ ሰሜን አቅጣጫ ኮምፓስ የሚዞርበት ምክንያት ምንድን ነው? ለምንድን ነው ሁል ጊዜ ኮምፓስ ወደ ሰሜን አቅጣጫ ብቻ የሚያመለክተው የሚለው ነገር ሰዎች ሲመራመሩ ምን ብሎ ያስቡ ነበረ? በሰማይ ላይ ካሉ የተለያዩ አካላቶች ለምሳሌ ልክ እንደ ሰሜን ኮከብ እያን የምንጠራው የኮከብ አይነት አለ። በጣም ትልቅ ኮከብ ነው። ምናልባትም ሰማይ ላይ ማታ ማታ ልታዩ ትችላላችሁ። የዚህን አይነት እዚህ ጋር እንደምታዩት አይነት ደመቅ ብሎ የሚታየን ኮከብ አለና እነዚህ ኮከቦች ናቸው የሚስቧቸው ብለው ያምኑ ነበር። እንደዚያ ይመስላችኋል እናንተም? ለምንድን ነው ኮምፓስ ምን ጊዜም ቢሆን ወደ ሰሜን አቅጣጫ ብቻ የሚያመለክተው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ቀዩ የተሰመረውን ነገር ካያችሁት ምንጊዜም ይሄኛው part ወደዛ ነው ወደዚህ እየዞረ እሱ ግን ወዴት ነው የሚያመለክተው ብለናል? ወደ north direction ወይም ወደ ሰሜን አቅጣጫ ነው የሚያመለክተው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ልክ እንደ ጥንታውያን ሰዎች ነው የምታስቡት? የሆነ የሰሜን ኮከብ ስለሚስባቸው መስሎ ይሰማችኋል እናንተ? ለምን ይመስላችኋል? እሺ ስለዚህ ሳይንቲስቶች ለዚህ በጣም ብዙ ነገር ከሞከሩ በኋላ መልስ አግኝቷል። ምንድን ነው የሚለን? በት ነው ዲ አንሰር ፎር ዲስ ኩዌሽን ኢዝ ማግኔቲክ ኔቸርስ ኦፍ እርዝ። ይሄ የሆነበት ምክንያት የመሬት ራሷ ማግኔታዊነት ባህሪ ስላላት የመጣ ነገር ነው። ስለዚህ መሬት በራሷ ማግኔት ስለሆነች ይህ ማግኔት የሆነ ነገሯ ደግሞ አሁን ብረቶችን ወደምንፈልገው አቅጣጫ ወይም ደግሞ የኮምፓስ እያልን የምንጠራውን ነገር ወደ ሰሜን አቅጣጫ እንዲዞር የሚያደርገው ትልቁ ምክንያት መሬት በራሷ የማግኔትነት ባህሪ ስላላት ነው ነው የሚለው። ስለዚህ ይህንን በደንብ እንየው። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? አሁን መሬት እንደሚታወቀው በፀሐይ ዙሪያ ትዞራለች፣ ከዛ ደግሞ በራሷ axis ላይ ትሽከረከራለች ነው የምንለው። ስለዚህ ይህንን ነገር ስናይ በደንብ ማስተዋል ያለብን ነገር እዚህም ስዕል ላይ እንደምታዩት መሬት የራሷ ምን አላት ማለት ነው ነገሮችን የምትስበት የራሷ የስበት ኃይል አላት እንላለን። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ መሬት የራሷ የሆነ የማግኔትነት ባህሪ አላት። ስለዚህ እዚህም ጋር እንደሚለን scientists explain that a big magnet exists inside earth ነው የሚለው። ስለዚህ መሬት ውስጥ በጣም ትልቅ ማግኔት እንዳለ ሳይንቲስቶች ደርሰውበታል ነው የሚለው። ስለዚህ እዛ መሬት ውስጥ ያለው ይሄ ትልቁ ማግኔት ያ ማግኔት በመኖሩ ምክንያት ነው ኮምፓሶች ምንጊዜም ወደ ሰሜን አቅጣጫ የሚያመለክቱት ይለናል። ለምንድን ነው ታዲያ እዛ ውስጥ መሬት ውስጥ ያለው ማግኔት ኮምፓሱ ወደ ሰሜን አቅጣጫ እንዲያመለክት ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው የሚለውን እኔ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህንን direction ለምሳሌ north direction ወይም ደግሞ ሰሜን አቅጣጫን ወደዚህ፣ west ወይም ደግሞ ምዕራብን ወደዚህ፣ south ወይም ደቡብን ወደዚህ፣ east ወይም ደግሞ ምስራቅ አቅጣጫን ወደዚህ ነው ብለን እዚህ ጋር ብንወስድና የመሬትን አቀማመጥ ብታዩት ይህ ምንጊዜም south direction እና north direction እንለዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ ካያችሁት geographical north pole ይለናል። ይህ ማለት የመሬት ሰሜናዊ ዋልታ ወይም ደግሞ የሰሜን አቅጣጫው ማለት ነው። ከታች ደግሞ ምንድን ነው የሚለን? geographical south pole ወይም ደግሞ የመሬት ደቡባዊ ዋልታ ማለት ነው። ስለዚህ መሬት እነዚህ ሁለት አቅጣጫዎች እንዳሏት እናውቃለን። ሰሜን የምንለው ወዴት ነው፣ ደቡብ የምንለው ወዴት ነው የሚለውን እናውቃለን ማለት ነው። እኛ ይህንን የምናውቅ ከሆነ ነገር ግን ይሄ magnets መሬት ውስጥ ያለው magnets አቅጣጫ ወዴት ነው የሚለውን ደግሞ ማየት እንችላለን። መሬት ውስጥ ያለው ማግኔት ደግሞ በደንብ አስተውሉት። እዚህ ጋር ይሄ ማግኔት ነው። እዚህ ጋር በቀይ የተሰመረውን ነገር ካያችሁ ይሄ ማግኔት ከሆነ magnetic south pole ነው። አሁን በደንብ እዩ። geographical north pole የምንለው ወይም ደግሞ የመሬቱ ሰሜናዊ ክፍል እያልን የምንጠራው ክፍል ማግኔት ውስጥ ያለው ማግኔት ደግሞ የደቡብ ዋልታ ጫፍ ነው እንላለን። በደንብ ተረዱት ይሄንን። ስለዚህ መሬት ውስጥ ያለው ማግኔት ጫፉ ወይም pole ኡ ወደ south ወይም ደግሞ ወደ north የሚሄደው ነገር እዚህ ጋር ካያችሁት እኛ ሰሜን እያልን ወደምንጠራው አቅጣጫ ማግኔቱ ደቡባዊ ጫፍ ነው ያለው። እኛ ደቡብ እያልን ወደምንጠራው አቅጣጫ ደግሞ ማግኔቱ ምንድን ነው ማለት ነው ያለው ሰሜናዊ ጫፍ ነው ያለው። ምክንያቱም አሁን ማግኔቱን represent ስናደርግ በቀይ የሰመርነው ማለት የማግኔት ሰሜናዊ pole ነው። ይሄ ደግሞ በነጭ ያመለከት ነው ማለት ደግሞ የማግኔቱ ደቡባዊ ጫፍ ነው። ስለዚህ የማግኔቱ ደቡባዊ ጫፍ ወዴት ነው የዞረው? አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት የማግኔቱ ደቡባዊ ጫፍ ወደ ሰሜን ጫፍ ነው ያመለከተው። የማግኔቱ የሰሜን ጫፍ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ደቡብ ጫፍ ነው ያመለከተው። ይህ ማለት መሬት ውስጥ ያለውን ማግኔት አወጥታችሁ ብታዩት ልክ የዚህን አይነት ቅርጽ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ሰሜን አቅጣጫ ወደ ደቡብ ነው የዞረው፣ ደቡብ አቅጣጫው ደግሞ ወደ ሰሜን የዞረ ነው ፖሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሰሜን የምንለው በተለምዶ የመሬቱ ምንድን ነው ማለት ነው። መሬት ውስጥ ያለው ማግኔት ደቡብ አቅጣጫው ነው። በደንብ ዩዚ እኛ ደግሞ ደቡብ እያልን የምንጠራው ክፍል ወይም ደቡብ እያልን የምንጠራው አቅጣጫ የማግኔቱ የሰሜን ጫፍ ነው። ይሄ የሆነበት ትልቅ ሚስጥር አለው። ወይም ደግሞ እኛ ዛሬ ይህንን ስንጠቀም ኮምፓስ በምናይበት ጊዜ ኮምፓሳችን ለምንድን ነው ወደ ሰሜን የዞረው? ምክንያቱም እኛ ኮምፓስ እያየን ነው አለ ሰሜንና ደቡብ እያልን የምንጠራው ኮምፓሳችን ነው ሰሜንና ደቡብን የሚለይልን። ስለዚህ ኮምፓሱ ለምንድነው ይህን ሰሜንና ደቡብ እያለ የሚጠራው የሚለውን በደንብ ማየት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ኮምፓሳችን ውስጥ ያለው ማግኔት እንደዚህ እዩት። በደንብ አሽከረከር ነውና መጣ እንደዚህ። ከተሽከረከረ በኋላ ኮምፓሱ ምንጊዜም ወዴት አቅጣጫ ነው የሚያመለክተው ብለናል። ኮምፓሳችን ወደ north አቅጣጫ አይደለም የሚያመለክተው፣ ወይም ወደ ሰሜን አቅጣጫ አይደለም የሚያመለክተው። ምንጊዜም ቢሆን ወደ ሰሜን ምን ወደ ሰሜን የመሬት ክፍል አይደለም ወይም ደግሞ geographical north pole ወደምንለው ማግኔታችን ወዴት ነው የሚያመለክተው? ወደ ሰሜን ነው የሚያመለክተው። ለምንድን ነው ወደ ሰሜን ያመለከተው? አሁን እዚህ ጋር ሁለት ማግኔት አለ ማለት ነው። በደንብ አስተውሉ። ይህ የኮምፓሳችን ማግኔት ነው። ይህኛው ደግሞ የመሬት ማግኔት ነው ብለን እናስብ። የመሬት ማግኔት ማለት መሬት ውስጥ ነው ያለው፣ ውጭ ላይ ወጥቶ የሚታይን ነገር አይደለም። የመሬት ውስጥ ላይ ያለ ማግኔት ነው የሚሆነው። እንደዚህ ውጭ ወጥቶ የሚታይ ምናምን ነገር መስሎ እንዳይታያችሁ። ግን ይህንን represent ብናደርገውና ልክ ይህንን ይመስላል ብለን ብናየው ይህኛው የመሬት ማግኔት ነው ብንል አሁን ይህኛው የኮምፓሳችን ማግኔት ከሆነ ለምንድን ነው የኮምፓሳችን ማግኔት ወደ ሰሜን የሚያመለክተው? ለምንድን ነው ወደ ደቡብ ያላመለከተን? እስኪ ሁለቱ ማግኔቶች እያቸው የትኛውና የትኛው direction ያላቸው። ስለዚህ በደንብ ካስተዋላችሁት እዚህ ጋር ይሄኛው የመሬት ማግኔት ይሄኛው ደቡብ ነው አይደል? የኮምፓሳችን ደግሞ ይሄ ሰሜን ነው። የመሬቱ ደግሞ ይሄኛው ሰሜን ነው። የኮምፓሳችን ደግሞ ይሄኛው ደቡብ ነው። ይሄ ምን ይነግረናል? እስኪ ከ properties of ማግኔት ጋር ወይም ደግሞ ከ laws of magnet ጋር አገናኙት laws of magnet ምንድን ነው የሚለን? ተመሳሳይ ዋልታዎች ምን ይባባላሉ? ይገፋፋሉ። ተቃራኒ ዋልታዎች ምን ይባባላሉ? ይሳሳባሉ። አይደለም የሚለን። ስለዚህ የመሬት የደቡብ ዋልታው የኮምፓሳችንን ሰሜኑን ነው ወይስ ደቡቡን ነው የሚስበው? ሰሜን ዋልታውን ነው የሚስበው። ምክንያቱም ተቃራኒውን ነው የሚስበው። የመሬቱ ሰሜን ዋልታ ማለት የኮምፓሳችን ደቡብ ዋልታ ነው የመሬቱ ደቡብ ዋልታ ማለት ደግሞ የኮምፓሳችንን ሰሜን ዋልታ ነው የሚስበው። ስለዚህ እኛ ኮምፓሳችንን አስቀምጠን አየር ላይ በምታስቀሙበት ጊዜ ወይም ደግሞ አሽከርካሪዎች በምትተውበት ጊዜ ወደ ሰሜን አቅጣጫ የሚያመለክትበት ምክንያት ምንድን ነው? መሬት ላይ ያለው የደቡብ ማግኔት ፖል ወይም ደግሞ የደቡብ ጫፉ የሰሜን ጫፉን ስለሚስበው ማግኔታችን ምንጊዜ ቢሆን ወደ ሰሜን ያመለክታል ማለት ነው። ተቃራኒ ነው እየሳበ ያለው። ስለዚህ እኛ ስለ መሬት ለምሳሌ እኛ በተለምዶ አሁንም እዚህ ጋር በደንብ እንድትረዱት የምፈልገው ነገር እኛ በተለምዶ ሰሜን የምንለው ክፍል ካርታ ላይ የምታዩት ነገር ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር አሁን ኮምፓስ ላይ ሰሜን ሰሜን እያልን የምንጠራው ነገር ሰሜን አቅጣጫ ነው። ይሄ ግን ከመሬቱ ማግኔት አንጻር ስታዩት የመሬቱ ማግኔት ግን ደቡብ pole ነው የሚሆነው። በደንብ መለየት አለባችሁ። እኛ ሰሜን የምንለው አቅጣጫ በመሬቱ ማግኔት ከመጣችሁ ደቡብ pole ነው የሚሆነው። እኛ ደቡብ የምንለው አቅጣጫችን ደግሞ በመሬቱ ማግኔት ካያችሁት የሰሜን pole ነው የሚሆነው። ለኮምፓሳችን ግን ችግር የለውም። እኛ በተለምዶ ሰሜን ደቡብ የምንላቸው እኛ ካርታ ላይና ኮምፓስ ላይ የምናገኛቸው ነገሮች ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው። እዚህ ጋር ግን በደንብ መረዳት ያለብን ነገር ኮምፓሳችን ወደ ሰሜን አቅጣጫ የሚያመለክተን መሬት ላይ ያለው ማግኔት ወደ ሰሜን አቅጣጫ የተዘረጋው የደቡብ ፖሉ ወይም ደግሞ የእሱ የደቡብ ጫፉ ወደ ሰሜን ስለሄደ ተቃራኒ ማግኔቶች ደግሞ ስለሚሳሳቡ ተቃራኒ ዋልታውን ስለሳበው ይሄ ኮምፓስ እያልን የምንጠራው ነገር ምንጊዜም ወደ ሰሜን አቅጣጫ እንዲያመለክት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንጊዜም ቢሆን እኛ የኮምፓሳችንን ካያችሁት magnetic north pole ከ geographic north pole አንድ አይነት ነው የሚሆነው ከኮምፓሳችን አንጻር ካየን ነው። magnetic south pole of the compass ወይም ደግሞ የማግኔታችሁ ወይም የአቅጣጫ ጠቋሚያችሁ መሳሪያ south pole የምንለው ደግሞ የሚያሳየን የመሬትን south pole መሆኑን በደንብ መረዳት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ መሬት ውስጧ በጣም ትልቅ ማግኔት መኖሩን በደንብ መረዳት መቻል አለባችሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያ መሬት ውስጥ ያለው የማግኔት አቀማመጥ እኛ ከምናውቀው የማግኔት አቀማመጥ ወይም ደግሞ እኛ ከምናውቃቸው የኮምፓስ ማግኔት አቀማመጥ ተቃራኒ መሆኑንም በዛው መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው እንጂ ጥንታውያን ሰዎች እንደሚሉት ይህንን ማግኔት ወደ ሰሜን እንዳመለክት የሚያደርገው የሰሜን ኮከብ እያልን የምንጠራው የኮከብ አይነት ወይም ደግሞ ሌላ ሰማይ ላይ የሚገኙ ነገሮች ሳይሆኑ መሬት የራሷ የሆነ የማግኔትነት ባህሪ ስላላት ያ የማግኔትነት ባህሪዋ ደግሞ እንደሚታወቀው ማግኔት ሁለት ፖልስ ወይም ደግሞ ሁለት ዋልታዎች እንደሚኖራት ይታወቃል። ስለዚህ የመሬት ሁለት ፖሎች የደቡብ ፖል ወይም ደግሞ የደቡብ ዋልታ እኛ በተለምዶ ሰሜን አቅጣጫ ወደምንለው የዞረ እንደሆነ የሰሜን ፖሉ ወይም ደግሞ north pole እያለ የምንጠራው የሰሜን ዋልታው ደግሞ እኛ በተለምዶ ወደ ደቡብ ወደምንለው አቅጣጫ እንደዞረ አይተናል ማለት ነው። በኮምፓሳችን ጊዜ ግን ምንም ችግር የለውም። ኮምፓሳችን እኛ ሰሜን አቅጣጫ ወደምንለው የሰሜን አቅጣጫው እንደሚሆንልን፣ እኛ ደቡብ አቅጣጫ የምንለው ደግሞ የኮምፓሳችን ደቡብ አቅጣጫን እንደሚያሳየን በደንብ አይተናል። ስለዚህ ይህ የሆነበት ምክንያት ኮምፓስ ሁለት ፖሎች ይኖሩታል። ያ ማለት ሰሜንና ደቡብ። ስለዚህ ሰሜን የምንለውን የኮምፓሳችንን ጫፍ ደቡብ የሚባለው የመሬቱ ማግኔት ወደ ራሱ ስለሚስበው ወይም ደግሞ ተቃራኒ ዋልታዎች ስለሚሳሳቡ ስለዚህ የመሬቱ ደቡብ ዋልታ የኮምፓሳችንን ሰሜን ዋልታ ወደ ሰሜን የመሬቱ ክፍል እንዲዞር እንደሚያደርግልን በደንብ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮችን ይህንን ይመስላል። ሰላም ቆዩ። እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ uses of magnets ወይም ደግሞ የማግኔት ጥቅሞች ምንድን ናቸው የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ማግኔቶችን ለምን ለምን ልንጠቀምባቸው እንችላለን ከሚሉት ውስጥ ዋና ዋና የምንላቸው ነገሮች በደንብ የምናይበት ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ማግኔት ተጠቀም ስንመጣ እናንተም በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ይሆናል። የመጀመሪያው ክፍል የሚሆነው እዚህም ጋር እንደሚለምድ ነው they are used for lifting up iron or steel to ይለናል። ስለዚህ ከብረትና ከአረብ ብረት የተሰሩ የተለያዩ ነገሮችን ከፍ ወዳለ ቦታ ለመጫን እና ከፍ ካለ ቦታ ወደታች ለማውረድ ልንጠቀምበት እንችላለን ነው የሚለን። ይህንን ብዙ ጊዜ የምናገኝበት ደግሞ ports ላይ ወይም ደግሞ የተለያዩ ወደቦች ላይ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ የተለያየ ፊልምና ቪዲዮ ላይ ወይም ደግሞ የተለያየ ቴሌቪዥንም ላይ አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በ port ወይም ደግሞ ወደብ ላይ እንደዚህ አይነት ኮንቴነሮችን ለመጫንና ለማውረድ ከምንጠቀምባቸው ማሽኖች ውስጥ ይሄ እንደምታዩት የዚህን አይነት ክሬን ይኖረናል ወይም ደግሞ እቃ ማንሻ ማሽን ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ክሬን የምንለው ማሽን ጫፉ ላይ በሚኖረው የማግኔት system ነው ይህንን ኮንቲነር መሳብ እና በመሳብ እና ወደ ላይ ከፍና ዝቅ በማድረግ የሚጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔቱ እዚህ ጋር ያለው ማግኔት active በሚሆንበት ጊዜ ወይም ደግሞ on በሚሆንበት ጊዜ ከኮንቲነሩ ጋር attach ይሆናል ወይም ደግሞ ብረት ስለሚሆን ከፍተኛ የሆነ የማግኔት ኃይል አለው። ስለዚህ በዛ የስበት ኃይሉ ይህንን ኮንቲነር አጣብቆ ይይዘዋል ማለት ነው። then አጣብቆ ከያዘ በኋላ የሚፈለገው ቦታ ላይ ይጭነዋል። ከዛ ልክ መልቀቅ ሲፈልግ ደግሞ እዛ ጋር ያለውን ማግኔት deactive ያደርገዋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ማግኔቱ እንዳይኖር ያደርገዋል ማለት ነው። ያን የሚያደርግበት ምክንያት እዚህ ጋ የሚሰራው የማግኔት አይነትም አብዛኛውን ጊዜ በ electricity አማካኝነት የሚሰራ የማግኔት አይነት ነው የሚሆነው። ስለዚህ እሱ የማግኔት አይነት ነው የሚሆነው። ነገር ግን እንደምታውቁት ማግኔት አንዱ ትልቁ ጥቅሙ የተለያዩ ብረት አስተኔዎችን መሳብ ስለሆነ ስለዚህ በዚህ የማግኔትነት ባህሪው እንደዚህ አይነት ትልልቅ እቃዎችን እንዲጭን ያደርገዋል ማለት ነው። ይህንንም ቀለል እንዲለን በአኒሜሽን እዚህ ጋር ልናየው እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ይሄ ክሬን ይህንን ኮንቴነር እዚህኛው መኪና ላይ መጫን ቢፈልግ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? ልክ መጀመሪያ ላይ ይወርዳል። ይኸው ማግኔቱ active ይሆናል አሁን። ስለዚህ ማግኔቱ active ሲሆን ከኮንቴነሩ ጋር attach ይሆናል ወይም ይያያዛል ማለት ነው። ከዛ ከተያያዘ በኋላ የሚፈለገውን ያክል ከፍታ ማንሳት ይችላል። ከዛ ይህንን ያክል ከፍታ ካነሳ በኋላ የሚፈለገው ቦታ ላይ አስተካክሎ ያስቀምጣል ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ነው። ስለዚህ ማግኔቱ መሬት ላይ የነበረው ኮንቴነር አንስቶ ይዞልናል ማለት ነው ይሄ ማግኔት። ስለዚህ ይሄ ማግኔት ኃይል ነው። በሁለቱ በኮንቴነሩ እና በዚህኛው መካከል ያለው የማግኔት መሳብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔቱ ስለሳበው ነው ይህንን ኮንቴነር እዚጋ የደረሰው። ከዛ በኋላ መልሶ አስተካክሎ ያስቀምጣል ማለት ነው። አስተካክሎ ካስቀመጠ በኋላ ግን ምን መሆን አለበት? ማግኔቱና ኮንቲነር መላቀቅ አለበት። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ደግሞ ምን ያደርገዋል ማለት ነው የማግኔትነት ባህሪውን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር on እና off በማድረግ ነው ማግኔቱን እና የሚያጠፋው። ስለዚህ ልክ ማግኔቱን ሲያጠፋው ተመልሶ ምን ይሆናል ማለት ነው ከ object ኡ ጋር ይላቀቃል። ልክ እንደምታዩት ነው። ብቻውን መነሳት ይችላል ማለት ነው። አሁን እቃውን ይዞት አልተነሳም። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? ልክ እንደጨረሰ መኪናው ወደሚፈልገው አቅጣጫ መሄድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔት ለእንደዚህ አይነት ነገሮችን ትልልቅ ነገሮችን ሁሉ ለማንሳት ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው የማግኔት ጥቅም ደግሞ የኤሌክትሪክ ቤል ወይም ደግሞ በኤሌክትሪክ የሚሰራ ደወል ለመስራት ይጠቅመናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ እንደዚህ አይነት የኤሌክትሪክ ቤል ብዙ ጊዜ ከውጭ ማብሪያ ማጥፊያው ይቀመጥና ከአጥር ውጭ ማለት ነው ዴን የሚፈልግ ሰው ወደ ውስጥ መግባት ሲፈልግ ስለዚህ በተኑን ፕረስ በሚያደርግበት ጊዜ ሰዎቹ እንዲሰሙ ማለት ነው። ስለዚህ ድምፅ ያወጣል። ስለዚህ ይሄ ድምፅ ምንድነው ኤሌክትሪክ ቤል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲደወል ያደርገዋል። ወይም ደግሞ የተለያዩ ትምህርት ቤቶችም ጋር አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ እንደዚህ አይነት mechanism ይኖራል። ስለዚህ on and off በምታደርጉበት ጊዜ bell ኡ እዚህ ጋር ያለውን ነገር እቺ እንደምትላት ነው ሄዳ ይህንን part ትመተዋለች ማለት ነው። then ከዚህ ጋር በሚጋጭበት ጊዜ ነው እንዲጮህ የሚደረገው። ነገር ግን ይህንን ማን ነው ወደ ላይ ነው ወደታች የሚያደርገው የሚለውን ካያችሁት ልክ ማብሪያ ማጥፊያን on ስታደርጉት እዚህ ጋር ማግኔቱ on እና off ይሆናል። በኤሌክትሪክ የሚሰራ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ on እና off በሚሆንበት ጊዜ አንዴ on ሲሆን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ወደ ላይ ከፍ ይላል። off ሲሆን ደግሞ ወደ ታች ተመልሶ ዝቅ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን አይነት mechanism በመስራት fluctuate ማድረግ ወይም በመረገብገብ ምን ያደርጋል ማለት ነው? bell ኡን ይህንን እዚች ጋ ያለችዋ ball ዋ ወይም ደግሞ ይቺ hammer ልንላት እንችላለን። ይቺ hammer ዋ ሄዳ ይህንን bell ኡን ትመተዋለች ማለት ነው። then በዛ ጊዜ ድምፅ ያወጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ነው የሚሰራው so ለ electric bell መስሪያነት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ላይ ወደታች የሚያደርገው ማግኔት ሁለቱ እዚጋ የምታያቸው ማግኔቶች ስለሚሳሳቡ ነው። ስለዚህ አንድ ጊዜ on ሲሆን ይስበዋል ማግኔቱን። ልክ ማግኔቱን ወደ ላይ በሚስበት ሰዓት ይሄ ሄዶ ይመተዋል። ከዛ off ሲሆን ምን ያደርጋል ማለት ነው ማግኔትነት ባህሪውን ሲለቅ ደግሞ አይስበውም። ስለዚህ ወደታች ይመለሳል ማለት ነው። so እንደዚህ ያደረገ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ሌላኛውና ደግሞ ትልቁ የማግኔት ጥቅም ደግሞ ሞተር ለመስራት ነው። ስለዚህ ሞተሮቹን ካያችኋቸው ውስጥ ላይ ለምሳሌ ዲናሞ ሊሆን ይችላል። ዲናሞ አውጥታችሁ የምታውቁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ሁለት half half circle አይነት ነገር ያለው ግማሽ ግማሽ ክብ ነገር ቅርጽ ያለው እንደዚህ አይነት ማግኔት ታያላችሁ። ሁለቱ ማግኔቶች ናቸው የሚሆኑት። አንደኛው ማግኔት በአንደኛው ጥግ፣ አንደኛው ማግኔት በአንደኛው ጥግ እንደዚህ ይቀመጣል። ከዛ በኋላ ውስጥ የሚሽከረከረውን part ካያችሁ ደግሞ ይሄ ልክ አሁንም በኤሌክትሪክ ማግኔት የሚደረግ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስንፈልግ ማግኔት ይሆናል፣ ስንፈልግ ደግሞ መቅረት ይችላል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት mechanism ስላለው ልክ ኤሌክትሪክ በዚህ በውስጡ በሚያልፍበት ሰዓት አንድ ጊዜ ማግኔት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የማግኔቶቹ አቅጣጫ እዚህ ጋር ያለው የማግኔቶቹ አቅጣጫ እንደምታውቁት ነው። ለምሳሌ አንደኛው ማግኔት እዚህ ጋር ካያችሁት በዚህኛው ጫፍ ያለው north ከሆነ በዚህኛው ጫፍ ያለው ደግሞ south ሊሆን ይችላል ከላይ ጫፍ ያለው። ከዛ ምን ይሆናል ማለት ነው ይህኛውን part በሚሽከረከርበት ጊዜ ውስጥ የሚሰራው እዚህ ጋር ዋይንድ ወይም ከተጠቀለለሽ ወይም የሚሰራው ማግኔት የሚደረገው ነገር እንደነገርኳችሁ ኤሌክትሪክ ሲያገኝ ነው ማግኔት የሚሆነው። ልክ እሱ ማግኔት ሲሆን ይህ ውስጥ የሚሽከረከረው ነገር north እና south pole ይኖረዋል። ከዛ በኋላ ልክ north pole አሁን እንደምታውቁት ነው ማግኔት ተመሳሳይ ዋልታዎች ሲሆኑ ይገፋፋሉ፣ ተቃራኒ ዋልታዎች ሲሆኑ ደግሞ ይሳሳባሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ case ሞተሩ አንድ ጊዜ ውስጥ ያለውን part north ሲያደርገው ይሄኛው north ይገፋዋል። ከዛ ይሄ south ስለሚስበው አንድ rotate ወደፊት ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄኛውን አቅጣጫውን ደግሞ ልክ ኤሌክትሪኩን ደግሞ እዚህ ጋር ሲያገኝ አቅጣጫውን መልሶ ደግሞ ተቃራኒ ወደሞ ወደ south አቅጣጫ ሲያደርገው ይሄኛው south ይገፋውና ደግሞ ወደ north አቅጣጫ ይዞራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት እንዲሽከረከር ያደርገዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ማስተዋል አለባችሁ ነገር እኛ እዚህ ጋር ሞተር እንዴት ይሰራል የሚለውን አይደለም እያየን ያለ ነው። ትልቁ ነገር ሞተሩ ውስጥ ማግኔትን እንጠቀማለን። ስለዚህ ይሄ ማግኔት እንዴት አድርገን እንጠቀምበት እንችላለን የሚለውን የተወሰነ ነገር ነው እንጂ ይሄ ሞተር ራሱ እንዴት ሊሰራ ይችላል የሚለው ራሱን የቻለ ብዙ ሳይንስ አለው። ስለዚህ እዛ ላይ ምናልባትም የተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ ልታዩት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት ግን ለሞተር መስሪያነትም ማግኔትን ጥቅም ላይ እንደምናውለው ከወዲሁ አንደርሳንድ እንድታደርጉት ነው ማለት ነው። እናንተም ማየት ትችላላችሁ። ምናልባትም ዲናሞ ካገኛችሁ ቴፕ ውስጥ ሊሆን ይችላል። ስለዚያን ዲናሞ አውጡና ውስጥ ላይ ያለውን part ማየት ትችላላችሁ። የዚህን አይነት structure ነው ያላቸው። ስለዚህ የባትሪ ድንጋይ ኦና ኦፍ በምታደረጉበት ሰዓት ውስጥ ያለው part እንዴት ሊሽከረከር ይችላል የሚለውን ነገር ሊያሳያችሁ የሚችለው ራሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላኛው የማግኔት ጥቅም ደግሞ እንደሚታወቀው ሬዲዮ ለመስራት ነው የሚለን እንደምታዩት ነው። ምክንያቱም ሬዲዮ ብቻም ሳይሆን ማንኛውንም speaker ካያችሁት speaker ከማግኔት ነው የሚሰራው። ስለዚህ ስፒከሮቹን ካያችኋቸው ሁላቸውም የ speaker አይነቶችን ምን ይሆናል ማለት ነው? የራሳቸውን ማግኔት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማግኔት አብዛኞቻችሁ አስተውላችሁት ይሆናል። ከቴፕ ውስጥም የሚወጣ የተለያየ ማግኔት አለ። even headphone ወይም ደግሞ earphone ም ካላችሁ ውስጥ የተበላሸ earphone ካለ ወጥታችሁ ትችላላችሁ። ትንሽ ብትሆን እሷም ማግኔት አላት ማለት ነው ውስጥ ላይ ከዛ ውጭ ደግሞ ትልልቅ ለምሳሌ እንደ ሞንታርቦ አይነትም ነገር ካያቸው ትልልቅ ድምፅ የሚወጡ ነገሮችን ሁሉ ካያቸኋቸው ሁሉም ማግኔት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔት የተለያዩ speaker ን ለመስራት ያገለግለናል፣ ሬዲዮ ለመስራት ያገለግለናል የሚለን ይህንኑ በደንብ ለማካተት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በየጊዜው ከምታያቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ እንደውም ይሄ speaker ምናምን የሚሰራበት mechanism ይሆናል። ሌላኛው ደግሞ የማግኔት advantage አሁንም ቢሆን ምን ለመስራት ይጠቅመናል ማለት ነው። ልክ ቅድም ሞተር ለመስራት እንደጠቀምንበት ሁሉ አሁን ደግሞ ጀነሬተር ለመስራት ልንጠቀምበት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ሞተርና ጀነሬተር ሁለቱ የተለያየ ስራ ነው የሚሰሩት። ሞተር ምንድነው የሚያደርግልን? የኤሌክትሪክን ኃይል ኤሌክትሪክ ስንሰጠው ለምሳሌ በባትሪ ድንጋይ ቢሆን ራሱ ኤሌክትሪክ ስለሚሆን በባትሪ ድንጋይ ሊሆን ይችላል። or ደግሞ ትልልቅ ሞተሮች ደግሞ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ሞተሮች ይሆናሉ። ስለዚህ ትልቁ advantage ኣቸው ምንድን ነው? ልክ ያገኙትን power ተጠቅመው ወደ ምን መቀየር ነው ወደ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ወደ ሽክርክሪት ጉልበት ነው የሚቀይሩት። እኛ የምንፈልገው እንዲሽከረከሩልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ የሞተር ስራ ነው። ጀነሬተር ላይ ስንመጣ ደግሞ ተቃራኒ ነው የምናደርገው። ጀነሬተር ላይ ደግሞ ስንመጣ የምናደርገው እኛ የምናሽከረክረው ነገር ወደ ኤሌክትሪክ እንዲቀየርልን ነው የምንፈልገው። እዚህ ጋር በደንብ understand አድርጉት። ስለዚህ ያ የሚሽከረከረው ነገር ወደ ኤሌክትሪክ እንዲቀየርልን እንፈልጋለን። so ያንን ነገር ማን ያሽከረክረው ነው። አሁን simple የሆነ ነገር እዚህ ጋር ማየት ብትችሉ ሰውየው እዚህ ጋር እንደሚያሽከረክረው shaft አለ። shaft እንለው እንችላለን ወይም ደግሞ ዘንግ ልንለው እንችላለን። ስለዚህ እሱን ይዞ ልክ እንደዚህ በሚያሽከረክርበት ጊዜ ይህንን የሽክርክሪት ጉልበት ወደ ምን መቀየር ይችላል ማለት ነው? ወደ ኤሌክትሪክ ይቀይራል ማለት ነው። ስለዚህ የእንቅስቃሴን ጉልበት ወደ ምንድን ነው እየቀየረን ያለው ማለት ነው? ጀነሬተር ባጭሩ ወደ electricity ነው የሚቀይርልን። ይህንን ወደ electricity ሲቀይር ልክ ሞተር ላይ እንዳየነው ሁሉ ምን ይፈልጋል ማለት ነው? የዚህን እንቅስቃሴውን part ወደ electric system የሚቀይር mechanism እዚጋ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔት እዚጋ እንደምታዩት ሁለት ማግኔቶችን እንጠቀማለን። ለምሳሌ ከላይ part ያለው north ይሄኛው ጫፉ north ቢሆን ከታችኛው ጋር ያለው ደግሞ ይሄኛው ጫፍ ደግሞ south ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ north and south ይሆናል። ከዛ ሁለቱን እዚህ ጋር በማሽከርከር ምን መፍጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤሌክትሪክ ሲቲ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤሌክትሪክ ሲቲ ጀነሬት እያደረገችን አምፖሏን ሲያበራት የሚያሳየን ነገር አለ። እነዚህ ነገሮችን አሁን በደንብ focus ማድረግ ያለብን ነገር ጀስት ሞተርንም ይሁን ሬዲዮንም ይሁን ጄኔሬተርንም ይሁን ለመስራት ማግኔት እንደምንጠቀም ነው እንጂ የነዚህ የሚሰሩበት mechanism የራሳቸው የሆነ ሳይንስ ይኖራቸዋል። ስለዚህ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እያያችሁ ጄኔሬተር እንዴት ይሰራል፣ ሞተር እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገር በዛው ማየት ትችላላችሁ። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች operate ለማድረግ ወይም ለመስራት ምንን ይጠቀማሉ ማለት ነው? ማግኔትን ይጠቀማሉ። አይታችሁ የምታውቁም ከሆነ ወይም ደግሞ አጋጥሟችሁ የሚያውቅ ከሆነ ጄኔሬተርም ሞተርም አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ ደግሞ ውስጣቸው የማግኔትነቱን system ኡን ወይም ያላቸውን ማግኔትም በደንብ አንደርሳንድ ማድረግ እና ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ማግኔቶች የሚሰጧቸው እነዚህን ጥቅሞች አይተናል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አንድ የማግኔት የምንጠቀምበት system ይኖራል። ይህም system ምንድን ነው? magnetic material ኦቹን ወይም substance ኦችን magnetic ካልሆኑ ነገሮች ጋር ለመለየት የምንጠቀምበት ነው። እዚህም ጋር እንደሚለው ምንድን ነው? ዩዝድ ቱ ሰፓሬት ማግኔቲክ ሰብስታንስስ ላይክ አይረን ፍሮም ሚክስቸርስ ኦፍ ዲፈረንት ነን ማግኔቲክ ማቴሪያልስ ይለናል። ስለዚህ በማግኔት ሊሳቡ የሚችሉ material ኦች ከሌላ material ጋር አንድ ላይ ለምሳሌ ተዋህደው ወይ mixture ፈጥረው ብናገኛቸው በማግኔት የሚሳቡትን material ኦች ለይተን ለማውጣት ልንጠቀምበት እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ብረት ለመፈለግ ልንጠቀምበት እንችላለን። አሁን የተለያዩ አሁን የቁራሌው የሚሰሩ ሰዎችን ካያችኋቸው ማግኔት በገመድ አስረው የተለያዩ ቱቦ ውስጥ ሲከቱት ልታስተውሉ ትችላላችሁ። ያንን የሚያደርጉበት ምክንያት ምንድን ነው? ማግኔቱ ውስጥ ላይ ካለው ለምሳሌ ከተለያየ ከአፈር፣ ከጭቃ፣ ከተለያዩ ቆሻሻ ነገር ውስጥ ሊሆን ይችላል። ብረቱን ብቻ ስለሆነ ፈልጎ የሚያወጣላቸው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማውጣት ይጠቀሙበታል ማለት ነው። so ስለዚህ ማግኔት ባጭሩ magnetic የሆኑ material ኦችን ልክ እንደ ብረት አይነቶች ማለት ነው። ብረት፣ አረብ ብረት እንደዚህ የምንላቸው እነ ኒኬል እነ ኮባልት የምንላቸው በማግኔት ሊሳቡ የሚችሉ የብረት አይነቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ከማይሳቡ ነገሮች ለይቶ ለማውጣት ልንጠቀምበት እንችላለን ነው የሚለን። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር አንድ experiment ብንሰራ የተለያዩ substance ኦች እዚህ ጋር አንድ ላይ ተቀላቅለው ተቀምጠዋል። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ በማግኔት ሊሳቡና ላይሳቡ የሚችሉ ነገሮችን እንለይ ቢባል ምን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔታችንን ልክ እንደምታዩት ነው እንደዚህ ጠጋ ልናደርገው እንችላለን። ከዛ ካስጠጋነው በኋላ ልክ ማግኔቱ ሲመለስ እንደምታያቸው ናቸው። በማግኔት የሚሳቡ ነገሮችን በሙሉ ሰብስቦ ይዟቸው ይወጣና ከዛ ሌሎቹ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ሌሎቹ እዛው ይቀራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ያሉ part ኦች በማግኔት የሚሳቡ ነገሮች ይሆናሉ። ከታች ያሉ part ኦች ደግሞ በማግኔት የማይሳቡ ወይም ደግሞ non magnetic substance ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ሌላኛው የማግኔት ጥቅም እንሂድ። አሁን የማግኔት ጥቅም ደግሞ ከሚሰጠን ነገሮች ውስጥ አንደኛው ምንድን ነው? magnets in compass are used to indicate directions on sea ocean air and ground ነው የሚለው። ስለዚህ በደንብ አስተውሉት። አሁን ኮምፓስ ውስጥ ያለ ማግኔት ደግሞ ለምን ለምን ሊጠቅመን ይችላል? የተለያየ አቅጣጫን ለማወቅ ሊጠቅመን ይችላል ነው የሚለን። ስለዚህ አቅጣጫን ለማወቅ እንዴት ነው ሊጠቅመን የሚችለው የሚለውን ነገር ደግሞ በደንብ ብናይበት ኮምፓስ ላይ ምናልባትም ሌሎች ቪዲዮዎች ላይ የታችሁት ይሆናል። ኮምፓስ ራሱን የቻለ አሰራር አለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ኮምፓስ ምንጊዜም ቢሆን የ north እና south direction ልታመለክት የምትችል የኮምፓስ needle የምንላት ወይም ደግሞ መርፌ እያለን ጠራት የምንችል ማግኔት አላት። ይቺ ማግኔት ምንጊዜም ቢሆን አቅጣጫዋ የሚዞረው ወዴት ነው ማለት ነው? ወደ north direction ወይ ደግሞ ወደ ሰሜን አቅጣጫ ነው የሚዞረው በቀይ የተመለከተው ቀስት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ራሱን የቻለ ወደ ሰሜን አቅጣጫ ሁልጊዜ እንዲያመለክት የሚያደርግበት ምክንያት የራሱ ማግኔት በመሆኑ ምክንያት ነው። ስለዚህ ማግኔት ነች ማለት ነው በአጭሩ ይች። ስለዚህ ኮምፓስ ውስጥ ትልቁ የኮምፓስን ስራ የሚሰራው ወይም ዋናውን ስራ የሚሰራው ማግኔት መሆኑ መታወቅ አለበት። ስለዚህ በየብስም ስንጓዝ ይሁን በባህርም ስንጓዝ ይሁን በውቅያኖስም ይሁን ወይም ደግሞ በአየርም ላይ በምንጓዝበት ጊዜ እነዚህን ነገሮች እንጠቀማለን። በተለይ ደግሞ እነዚህ በጣም ረጃጅም ርቀቶች በሚኖርበት ጊዜ ለምሳሌ በአየር በምንጓዝበት በባህር ወይም በውቅያኖስ በምንጓዝበት ጊዜ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? እንደዚህ አይነት ኮምፓሶችን መጠቀም ያስፈልጋል። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት በጣም ሰፋፊ የሆነ ቦታ በሚሆንበት ሰዓት ምን አናቅም ማለት ነው። ወደ የትኛው አቅጣጫ እየሄደን እንደሆነ መለየት አንችልም። ምክንያቱም refer የምናደርግበት situation አይኖርም። እንግዲህ ስብት አየር ላይ እየሄዳችሁ ወዴት አቅጣጫ እየሄዳችሁ እንደሆነ መለየት ስለማትችሉ ምንድነው የሚያስፈልገን ማለት ነው እዚህ ላይ ስለዚህ ግድ ኮምፓስ እንጠቀማለን። እዚህ ጋም እንደምታዩት የ pilotኦች የሚቀመጡበት አካባቢ ላይ ራሷን የቻለ የኮምፓስ ማስቀመጫ ቦታ አለው። ስለዚህ ኮምፓሱን እዚህ ጋር ይነግራቸዋል። አቅጣጫ ወዴት እየሄዱ እንደሆነ ምን አይነት ቦታ ላይ እንዳሉ በትክክል ስለሚነግራቸው ይህን መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። በቀላሉ ደግሞ በእጅና በኪስ የምትያዝ እንደዚች አይነት ኮምፓስ ትኖራለች። ቴክኖሎጂ በጣም እያደገ ስለመጣ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የሚኖሩ latest ስልኮች ደግሞ ስልክም ላይ application በመጠቀም ወይም በመጫን እንደዚህ አይነት አገልግሎቶችን መስጠት የሚችሉ አይነት systemኦችንም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓስ በጣም ብዙ አይነት ጥቅሞች አሉት። ይሄ direction ለማወቅ ነው የምንጠቀምበት። ዋናው ክፍል ደግሞ ማግኔት መሆኑን አይተናል። አሁን እነዚህን ነገሮች ለምሳሌ አዩትና በዚህ ባህር ውስጥ የሚሄድ መርከብ ሊሆን ይችላል፣ ጀልባ ሊሆን ይችላል። አሁን ወዴት አቅጣጫ እንደሚሄድ እዚህ ጋር መለየት አይቻልም። ምክንያቱም የሚያየው ነገር የለም። ከምን አንጻር ነው ይሄኛው ሰሜን ነው፣ ይሄኛው ደቡብ ነው፣ ይሄኛው ምስራቅ ነው የሚለው ምን ላይ ተመርኩዞ ነው? ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም reference የለም። ስለዚህ እንደዛ በሚሆንበት ሰዓት የግድ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ኮምፓስን ይጠቀማል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓስን ይጠቀማል። የኮምፓሱ አቅጣጫ ምን ጊዜም ወዴት እየሄደ እንደሆነ ይነግረዋል። ከዛ ሰሜን የሚባለው የትኛው ነው? አሁን ሰሜን የሚባለው ይሄኛው ነው ይለዋል። አንተ እየሄድክ ያለው ወደዚህኛው አቅጣጫ ነው፣ ወደዚህኛው አቅጣጫ ነው። አሁን አንተ ያለህበት position ከሰሜን ይሄን ያክል angle ወደዚህ ሄዷል፣ ወደዛ ሄዷል እያለ ይነግረዋል። ስለዚህ ሰሜን የሚባለውን በትክክል ስለሚያውቅ refer ያደርጋል ማለት ነው በዛ ተነስቶ። ስለዚህ ship ለምሳሌ ሲሄድ ካያችሁት እንደዚህ የተለያየ አቅጣጫ ይኖረዋል። ልክ እንደምታዩት ነው። ስለዚህ የግድ ለ ship ወይም ለመርከብ ያስፈልገናል። ጀልባን በሚሆንበት ሰዓት እንደምታዩት ነው፣ ለጀልባም ያስፈልገናል። ስለዚህ አቅጣጫውን በትክክል መለየት አንችልም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንቅስቃሴ በሚያደርጉበት ሰዓት የግድ ምን መጠቀም አለባቸው ማለት ነው። ትክክለኛ አቅጣጫ ለማወቅ ኮምፓስ ይጠቀማሉ። ኮምፓስ ደግሞ በዋናነት የሚሰራው እንዳልኳችሁ ነች፣ needle እያልን የምንጠራት ነገር ከማግኔት ነው የምትሰራው። አየርም ላይ መሄድ የሚፈልግ ማንኛውም አካል የሚኖር ልክ እንደዛ ነው፣ ኮምፓስ ይጠቀማል። በአየር በምትበሩበት ሰዓት ምክንያቱም refer የምታደርጉበት ነገር የለም የግድ አቅጣጫ ያስፈልጋችኋል። በየብስ በምትጓዙበት ሰዓት ደግሞ በጣም ረጃጅም መንገዶች በሚሆኑበት ጊዜ እና እንዲሁም አካባቢውን በደንብ የማታውቁት ከሆነ የትኛው ሰሜን ነው የትኛው ደቡብ ነው የሚለውን በደንብ የማታውቁት ከሆነ ኮምፓስ ይዛችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ አቅጣጫውን መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔት እነዚህን ሁሉ እስካሁን ያየናቸውን ጥቅሞች ይሰጣል። ስለዚህ አንደኛው ጥቅሙ ምንድን ነው? አቅጣጫ ለማወቅ ወይም ደግሞ ኮምፓስ ውስጥ ያለ ማግኔት ስለሆነ አቅጣጫ ለማወቅ ይጠቅመናል። የተለያየ ቦታ ላይ ለመጓዝ ከዛ ደግሞ ብረትን ከፍ ወዳለ ቦታ ለማስቀመጥ ይጠቅመናል ብለናል። ከዛ ደግሞ የኤሌክትሪክ ዶልን ወይም ሞተርን ለመስራት ይጠቅመናል። ሬዲዮ ለመስራት ይጠቅመናል። ጀነሬተር ለመስራት ይጠቅመናል። እነዚህን ነገሮች ሁሉ አይተናል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ magnetic የሆኑ በማግኔት ሊሳቡና ላይሳቡ የሚችሉ materialኦችን ለይቶ ለማውጣት ይጠቅመናል ብለን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ የማግኔቶች ጥቅም ነው የነበረው። ስለዚህ ሌላ ተጨማሪ ቪዲዮዎችንም እያያችሁ ስለ ማግኔት ያላችሁን እውቀት ማስፋት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሰላም ቆዩ።